დიახ, მე მგონი უკვე შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. აი ბოტონ. შოთრიმ შუდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. აა დიდი მადლობა რომ მაქვს შესაძლებლობა თქვენ წინაშე წარუდგე და მონაწილეობა მიიღო მსგავსი ტიპის საჯარო ლექციაში. მე აა არ ვაპირებ რომ ეს იყოს რაღაცა ძალიან გრძელი და მონოტონური საჯარო ლექცია. მინდა რომ ძირითადი ასპექტები წარმოგიდგინოთ, ძირითადი ხედვა გაგაცნოთ და ამის შემდეგ თუ კი კითხვები იქნება და მე იმედი მაქვს რომ იქნება ამ კითხვებზე გაგცეთ პასუხი და შემდეგ კითხო-პასუხის რეჟიმი რამოწუროთ ყველა ის საინტერესო საკითხი რომელიც შეიძლება წარმოიჭეროს. ჯელობისას და ასევე რაც შეიძლება იყოს თქვენი ინტერესის საგანი. აა მოხსენების სათაურიც და საჯარო ლექციის სათაურიც საკმაოდ ფართოა, სწორედ ამიტომ შერჩეული ეს არის საქართველოს აა კონსტიტუცია და მისი ბოლო 25 წელი, ანუ საუკუნის მეოთხედი მისი არსებობისა და წლევანდელი საიუბილეო თარიღი, ასე ვთქვათ, 1900 ოდესაც იგი 25 წლის გახდა, ამ 25 წლის განმავლობაში რა გამოიარა, რა ძირითადი მიმართულებები იყო, დღეს სადგავართ და რა გამოწვევების წინაშეა საქართველოს კონსტიტუცია. მინდა რომ გავამახვილო ძირითად ასპექტებზე ყურადღება და არა იმ რაც ნარატიულ ინფორმაციაზე, რომელიც ისედაც გასაგებია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია უზენაესი კანონია, რაც იერარქიის უმაღლესი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. ანუ ის რაც წესი და რიგით ყველა მისა რაც იცის თუმცა აქ უფრო საინტერესო იქნება ალბათ იმაზე ყურადების გამახვილება არა რა იცის ყველა მაგრამ როგორ სრულდება ეს ყველაფერი პრაქტიკაში საქართველოს კონსტიტუცია მართალია 1995 წელს იქნა მიღებული 28 აგვისტოს და 25 წელს ის არსებობს თუმცა რეალურად თუ შევხედავთ და ობიექტურად შევხედავთ მან მხოლოდ 3 წელი იმუშავა. რეალურად მხოლოდ მხოლოდ 3 წელი მუშაობდა საქართველოს კონსტიტუცია და ასრულებდა იმ ფუნქციას, ყველა იმ ფუნქციას, რომელიც კონსტიტუციამ უნდა შეასრულოს. ვინაიდან კონსტიტუციას არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ფუნქცია, მას აქვს უპირველესად პოლიტიკური ფუნქციაც, რაც იურისტებს ხშირად გვიჭირს, რომ აღიაროთ და სამწუხაროდ ამას უგულებელყოფთ და გონია კონსტიტუციაც მინდა სამართლებრივი დოკუმენტი. და ეს ბევრი იურისტის მსჯელობაში შეიმჩნევა სხვათაშორის რომლებიც ცდილობენ დაახლოებით რაც სამართლის წმინდა თეორიზმს გავსად კელზენისეულად გამიჯნონ პოლიტიკა და სამართალი ერთმანეთისგან და სტერილური რაღაც წმინდა გარემოში არსებული კონსტიტუცია სამართალი წარმოადგენენ რაც თავისთავად დასაწყისშივე მცდარია აბსოლუტურად წაგებული ბრძოლაა ვინაიდან რაც კი დედამიწა არსებობს ალბათ და რაც კი ორი ადამიანი არსებობს პოლიტიკა უკვე აქტიურად გამოიყენება და პოლიტიკას შეიძლება ვიღაცები ეძახიან პოლიტიკური პარტიების წევრობას ან პოლიტიკური პარტიის ქმედებას, მაგრამ პოლიტიკა აცლებით ფართოცნებაა და ის თითოეული ჩვენგანის ყოველდღიურობაში, მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება სამართალს და მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება კონსტიტუციას და საკონსტიტუციო სამართალს. და არცა დასამალი მეორე სახელი საკონსტიტუციო სამართლისაც რასაც მას უწოდებენ და ქვია კიდეც უბრალოდ ბევრი საქართველოს ერიდება და სამწუხაროდ კლავაც სიახლემას პოზიციას არჩევს და არაფრით უთხდება თავის თავს საკონსტიტუციო სამართალს რეალურად ქვია პოლიტიკური სამართალი მეორე სახე ფინალისა და ალბათ პოლიტიკური ფუნქცია აქვს ზუსტად ამაში ამ წარმოდგენაში გვაქვს სერიოზული პრობლემა და ამის ასახვაში იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შემდეგ გადადის პრაქტიკაშიც და პრაქტიკაშიც ვცდილობთ მივიღოთ რაღაცა სტერილური კონსტიტუცია და დაწერილი კანონები რომლებიც ფორმალურად მოქმედებს, მაგრამ რეალურად არანაირ შემაკავებელ ფუნქციას არ ასრულებს საზოგადოებისთვის, პოლიტიკური ძალებისთვის და ყველაზე ნაკლებად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით. რაც არის კატასტროფა, იმიტომ რომ კონსტიტუციის უმთავრესი ფუნქცია სწორედ პოლიტიკური ფუნქცია და პოლიტიკური საქმიანობის ასე ვთქვათ დაბალანსების ფუნქცია ვიდრე სამართლებრივი. იმიტომ რომ სამართლებრივად მისი ფუნქციის ჩანაცვლა ძალიან ბევრ სხვა დოკუმენტსაც შეუძლია, თუმცა პოლიტიკურად ძალიან ჭირს. აი ვინაიდან იგი სიმბოლოა, იგი არის უმთავრესი ასე ვთქვათ უზენაესი სამართლებრივი აქტი და სწორედ მასზეა მიმართული მათ შორის პოლიტიკური თვალყურის პოლიტიკური ასე ვთქვათ, ყურადღებაც და ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია. ამიტომ სამი წელი, როდესაც ვახსენე, რომ რეალურად სამი წელი მუშაობდა, ამ აკამდეც მივალთ, რატო რატო მუშაობდა რეალურად სამი წელი და ასრულებდა ყველა ფუნქციას, რომელიც მას აგესია მხოლოდ და მხოლოდ სამი წელს გამოვაში. ну первый пасухия ის რომ ამ სამი წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გააჩნდა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას. რაც ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ არავის ჰქონდა უფლება სამართლებრივი თვალსაზრისით შეეცვალა კონსტიტუცია და იგი მოერგო საკუთარ ინტერესებზე. ამიტომაც პირველად მე მგონი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში მოუწიათ კონსტიტუციის შინაარსის დადგენა, მოუწიათ ასე ვთქვათ მასალების ქექვა, ამ დროს არამარტო კონსტიტუციონალისტებს მოუწიათ ქეკო, არამედ გაგიგურდებათ და ამოქეკეს ძველი კონსტიტუციონალისტებიც და იურისტებიც ყველანაირი ჯურის და ყველანაირი ხალხის ისეთი რომელიც უკვე საზოგადოებას არ წახსოვდა ალბათ, იმიტომ რომ გახდა საჯარო გახდა ამ კონსტიტუციის მუხლების ინტერპრეტაცია. შემდეგ ამ კონსტიტუციის მუხლების შესაბამისად თავრობის ამასრულებელი ხელისუფლების და სხვა საკონსტიტუციო პირთა მოქმედებების შეფასება და გაანალიზება. ამიტომ არ არ დაზოს ამდენი საქმე არც ხონიათ საჯარო სამართლის სპეციალისტებს და კონსტიტუციონალისტებს ამდენი ამ კონკრეტულ სამწელიწადში. ეს სამწელიწადი გულისხმობა 2013-დან 2016 წლამდე, როდესაც იმ მოწვევის პარლამენტში რეალურად არსებობდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. და ეს იყო ალბათ ყველაზე კარგი პერიოდი საქართველოს კონსტიტუციისთვის. როდესაც ხდებოდა შინაარსზე ყურადღების გამახვილება და არა მხოლოდ მხოლოდ ფორმაზე. აა რაც შეეხება თვითონ კონსტიტუციის შექმნის მომენტს, სადაც სამართალში ცნობილი ასეთი თეორია არსებობს და ფუნქცია, რომელიც სამართალს აქვს, ესა სოციალური ინტეგრაციის ფუნქცია სამართალს, ანუ საზოგადოების გამაერთიანებელი ფუნქცია, რომელსაც სამართალი უნდა ასრულებდეს და სასურველია თუ კი მით უმეტეს ქვეყნის ძირითადი კანონი ასრულებს ამ ფუნქციას. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ფუნქცია ნამდვილად სრულდება, მაგალითად, შეერთებულ შტატებში კონსტიტუცია ზუსტად ამ ფუნქციის შემსრულებელია. იგივეა მაგალითად საფრანგეთის რესპუბლიკის შემთხვევაში, როგორც კონსტიტუცია, ისე მანამდე საერთოდ სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც დღემდე არსებობს 1804 წლიდან. ანუ არსებობს თელიგი სახელმწიფო, სადაც სამართალი რეალურად ამ ფუნქციას ასრულებს. ჩვენც ჰქონდა უნიკალური შანსი საქართველოს კონსტიტუციის შესრულებიდან სამოქალაქო საზოგადოების გამაერთიანებელი სოციალური ინტეგრაციის ფუნქცია ინფორმაცია და ეს დაქსაქსული საზოგადოება ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ჯგუფად დაქსაქსული საზოგადოება გაერთიანებინა და შეეხება მართლა მის საფუძველზე აღმოცენებული იყო შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოება მაგრამ სამწუხაროდ კონსტიტუცია რომელიც უნდა ყოფილიყო ეროვნული თანხმობის და კონსენსუსის სიმბოლო როგორც პოლიტიკური დათმობის სიმბოლო თავად იქცა განხეთქილების ასე ვთქვათ ინიციატორად და განხეთქილების საფუძვლად ვინაიდან შეთანხმებული კონსტიტუციის პროექტი შეიცვალა და აბსოლუტურად სხვა რედაქციით დაამტკიცეს კენჯის სამდე სხვა რედაქციით გავიდა აბსოლუტურად. ამაც ძალიან ბევრი გაღიზიანება სასოწარკვეთა პოლიტიკური დაპირისპირებები გამოიწვია და რაც ბუნებრივი იყო ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა არ დათვო რა თქმა უნდა საკუთარი პოზიცია, ვინედან შეთანხმებული პროექტიდან გადაუხვია იმ პერიოდში მართლმა ძალამ და კერძოდ ედუარდ ჩევარდაძე, რომელმაც კონსტიტუციის პროექტი დაბალანსებული ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკისგან გადაიტანა დაუბალანსებელი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელზე, საკუთარ მოდელზე, რომელიც მას იმ პერიოდში ხელს აძლევდა. ამან ყველაფერმა განაპირობა ძალიან პრობლემური დამოკიდებულება კონსტიტუციის მიმართ, რომ კონსტიტუცია იქცა ვიღაცის ჯიბის დოგმენტად კლავაც, ანუ ვიღაცის ინტერესების გამტარებლად. და არა იმად რაც მოიაზრებოდა თავიდან რომ ეს ყოფილიყო მართლა გამაერთიანებელი ეს ყოფილიყო საყოველთაო დოკუმენტი რომელზეც მოხდებოდა კონსენსუსი და რომელიც დაალაგებდა სახელმწიფოში 1990-იანი წლების დასაწყისში გამთარებულ მართლა წარმოუდგენელ მოვლენებს, ოდესაც საქართველოს ხელისუფლება, კანონიერი ხელისუფლება დაამხეს, გამსახურდეს მთავრობა დაამხეს, შემდეგ აა იყო ასე თქვა პუჩისტების ხელისუფლება სამხედრო საბჭო მერე წარმოუდგენელი სახელმწიფო საბჭო და ამ სულ ვახანალიაში ასე თქვა შემდეგ არჩეული მრავალპარტიული პარლამენტი უნდა ყოფილიყო იმის გარანტი რომ მიიღებოდა კონსტიტუცია რომელიც ამ ყველაფერს დაასრულებდა და რაღაც დაბალანსებულ რეალსებზე გადაიტანდა კონსტიტუცია იწოდა რა რომ მართლა პანდორას ყუთან ქონდა საქმე შეხოთაშეს ედვარდ ჩევარნაძეს ერთ რამეს ვერ დაუკარგავ ცდილობდა რომ კონსტიტუციაში ბერცლება არ შეეტანათ ამიტომ აი ესე თქვი შვიდი პერიოდი კონსტიტუციაში ჩამოუყალიბდა 96 თითქოს 99-მდე და 2001 წლამდეც კი. მაგრამ 99-ში რაცულებები შევდა, ანუ ეს 2001 წლამდე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება არ შესულა ნამდვილად კონსტიტუციაში. 2001-ში უკვე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა, განსაკუთრებით ეს ეხება უკვე კონსტიტუციურ შეთანხმებას და ეკლესიის როლთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც იყო ასე ვთქვათ, აზთა სხვადასხვაობა მაინც ამაინც არ უნდათ კონსტიტუციაში ფუნქციის ცვლილებები, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ეს მე გახსნიდა კარიბჭეს ძალიან ბევრი სხვა ცვლილებებისთვის და ზუსტად ისე აგიხდეთ ყველაფერი, როგორც ახთა 2001-დან დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება, განსაკუთრებით ეს რეფორმების ტალღები არ შეჩერდა და არ შეჩერდა. ეს იყო პირველი დიდი რეფორმის ტალღა 2004 წელი, როდესაც აბსოლუტურად ლოგიკური იყო, რომ რევოლუციურმა ხელისუფლებამ, რომელიც მოვიდა ძალიან დიდი ლეგიტიმაციით ხელისუფლებაში, ლოგიკურად სადა შეეცვალა ხელისუფლების მოდელი ისე რომ თან ამ წარმატების და ასე ვთქვათ რევოლუციის მიმღწევ პოლიტიკურ ძალთა კმაყოფილებას გამოიწვია და დაიბალანსებინა პოზიციები თან ობიექტურად გასატარებელი რეფორმებისთვის უფრო მოქნილი სახელმწიფო მართლობის მოდელი შეერჩია. რაც იმ პერიოდში არსებული ასე ვთქვათ შევარდნაძისეული საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ნამდვილად ალბათ არ მასწავლდა ამ მოთხოვნებს. 2004-ის საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მითი და ჭორი არსებობს, თქვან მართლის გარჩევა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი სათავისოდ აგეთებს აქცეს და სათავისოდ ცდილობს ყურადღება გაგამახვილებინოს თუ რა მოხდა იმ პერიოდში. ერთი რამ ცხადია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდა კონსტიტუციის დადგენილი საქართველოს კონსტიტუციის იმ პერიოდში არსებული ტერმინოლოგიით გადასინჯვის პროცედურის დარღვევით, იმიტომ რომ ანუ ჩაითვალა რომ ის ცვლილებები, რომელსაც ფაქტობრივად დაჩქარებულ რეჟიმში, ფაქტობრივად დაჩქარებულ რეჟიმში განიხილავდა საქართველოს პარლამენტი, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნებული იყო რამდენიმე წელი წელი ადრე და მას აჭირებოდა ასე თქვა თავიდან გამოყენება და პროცედურის დაწყება. და სწორედ ეს ცვლილებები დაამტკიცეს სხვადასხვა ამ საკონსტიტუციო კომისიის გახსნის ოქმები დევს ინტერნეტში თავისუფალ ხელმისაწვდომი და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანის ძალიან ბევრი საინტერესო ლოგიკა ლოგიკასა და ასე თქვა რწმუნებას დაინახავთ ამ დოკუმენტში მათ შორის იმისეთი ადამიანებზე რომლებიც მე პოზიციაში იყვნენ და ასე ვთქვათ ზუსტად არ მოსონდათ ხელისუფლების ის მოდელი და ფორმა რომელიც მაშინ დამკვიდრდა სხვათა შორის ერთი რამ თავისუფლად შეიძლება ითქვას რომ ვენეციის კომისია საქართველოს აფრთხილებდა რომ მის მიერ შერჩეული 2004 წელს შერჩეული მართლობის მოდელი აი გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ გამართლებდა და წარმოშობდა უდიდეს სამთავრობო საკონსტიტუციო კრიზისს. და აი ეს ძალიან საინტერესო კონფერენცია შედგა ვენეციის კომისიის მონაწილეობით 2004 წელს. და ამ კონფერენციის მასალებში კითხულობთ იმ დროინდელი პრემიერ-მინისტრის, ასევე პარლამენტარების განცხადებას, რომ იციან ამ შტაბაზე რომ ამ შულ მართლობის მოდელი ვერ იქნება მყარი, ასე ვთქვა. ეგრეთ წოდებული ფრანგული მოდელი, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ახაც როგორც შევარნაძე მასალა გამოიღო ამერიკული მოდელი და გახადა ქართული საპრეზიდენტო მოდელი, ისე ჩვენ გამოვიღეთ ფრანგული მოდელი და გავხადეთ ქართული ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელი. და იქაც აღნიშნავენ ეს მთავრობის წევრები და მათ შორის პარლამენტის წევრები, რომ მათთვის ცნობილია, რომ ეს დიხანს ვერ იმუშავებს და სადღაც გათვლა აქვს 6-7 წლიან მოქმედებას მაქსიმუმ, რომელიც სულ აქ საკმარისი იქნება, ასე ვთქვათ, პრობლემების დასაძლევად. სრაფი რეფორმების გასატარებლად და ასე თქვა ქვეყნის ახალ რეალობებზე გადასაზღუდა. მე შეგახსენებთ რომ შემდეგი ძალიან დიდი და ძირეული ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციაში ზუსტად 6 წლის თავზე გატარდა. როდესაც ძალიან ხანგრძლივი ასე თქვა პროტესტის და დაძაბულობის შემდეგ პრეზიდენტმა საქართველოს შექმნა საკონსტიტუციო კომისია 2009 წლის ბოლოში და ასე ვთქვათ კონსტიტუციას საკონსტიტუციო კომისიას დაევალა კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის მომზადება. რა არის საგულისხმო საერთოდ საკონსტიტუციო კომისიების მუშაობაში? საგულისხმო არის ის, რომ ყოველი შემდგომი საკონსტიტუციო კომისიის თავარი მიზანი არის წინა კომისიის მიერ გამახინჯებული კონსტიტუციის შედეგების აღმოფხვრა. ესა ფანტასტიკური რამ ანუ სკოლ კომისიას ევალება წინამ რაც გააფუჭა იმის გამოსწორება ანუ გამოასწორა თქვა ახალმა შემდეგ კიდევ იქნება ახალი რომელიც აი ამ წინას შეცდომებს ასწორებს და უკვე რაც მას არ მოეწონა იმის გასწორებაში და სიმართლე გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში პოლიტიკურ ნებაზე დადის და პოლიტიკურ გამოვნებაზე მაგრამ ну минимум формулы обещать сломан შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, წინას შეცდომები არ ფიგურირებს ხშირად, რადგან შეიძლება საერთოდ არ დაუშვია წინა საკონსტიტუციო კომისიის შეცდომა, უბრალოდ იმ ჟამს და იმ პოლიტიკურ წყობაში ასეთი პოლიტიკური კონიუნქტურა იყო და ასეთი ცვლილებები უნდოდა ხაზს და საზოგადოებას შეიძლება ეს იყოს ელემენტარულად ბიზნესი. 2009 წელს კიდევ ახალი საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა და უკვე 2010 წლის 15 ოქტომბერს ეხარა კენჯი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების მორი პაკეტს საუბარია დიდ ცვლილებებზე და დიდ რეფორმაზე, თორე მანამდეც შედიოდა, რა თქმა უნდა, იგივე 5-ში, 7-ში საკონსტიტუციო ცვლილებები კონსტიტუციაში რიგარეშე, ასე ვთქვა, და რომელიც აზუსტებდა ამათ ორგანოს უფლებამოსილებას, განხილვის წესს და ასე შემდეგ. 2010 წლის 15 ოქტომბერს საგულისხმო რომ აა ზუსტად ამ დღეს გაიხსნა პლენარული სხდომა ვენეციის კომისიისა ვენეციაში, რომელიც წელიწად ჯორჯიელი მიმართება და ზუსტად ამ დღეს დაამტკიცეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, როცა იმათ უნდა დაემტკიცებინათ ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მოხსენება, ანუ შემაჯამებელი დასკვნა. თუმცა როგორც ისწრებენ ვენეციის კომისიაც მიუაჩვია დაჩქარებულ რეჟიმში მუშაობას 2004 წელს გამოსილება ქონდა, როდესაც გაუგზავნეთ ცვლილებები ასე ვთქვათ განსახილველად, მაგრამ სანამ ისინი განეხილავდნენ და დასკვნას დაძებდნენ, მანამდე დაუმტკიცეთ ჩვენ. ანუ პოსტ ფაქტუმ მოგვედევნა ასე ვთქვათ ვენეციის კომისიის დასკვნა. 2010-ში უკვე ჩქვა კონდათ ნასავლი, თუმცა ახაც უნიკალური რაღაც მოხდა. ცვლილებები როს პაკეტი, რომელიც დაამტკიცა საკონსტიტუციო კომისიამ პარლამენტისთვის წარსადგენა. ცვლილებების პაკეტი, რომელიც შევიდა საკონსტიტუციო კომისიის შემდეგ უკვე პარლამენტში და დარეგისტრირდა და ცვლილებების პაკეტი, რომელიც გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში იყო სამი სხვადასხვა საკონსტიტუციო კანონპროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი და უფრო მეტსაც გეტყვით რაც მიიღო პარლამენტში შემდეგ განხილვის შედეგად იყო საერთოდ მეოთხე, იმიტომ კიდევ რაღაც ცვლილებები შეიტანა და გადაასყოფინა. ამიტომ, ნუ ვენეციის კომისიამ სტანდარტი დაიჭირა და იმ მეოთხეზე გამოიგზავნა დასკვნა უკვე პირდაპირ ასე და ვაიძულეთ მორგებოდა ჩვენს გამოწვევებს და ჩვენს ასე ვთქვათ სინამდვილეს. 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის დიდი ნაწილი ამოქვედა 2013 წლის 17 ნოემბერს, როცა ახალმა პრეზიდენტმა დადო ფიცი და ზუსტად ამ პერიოდს უკავშირდება და ლოგიკურიცა საქართველოს კონსტიტუციის რეალური მოქმედება როგორც ითხარეს როცა არავის ყავდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა კონსტიტუციაში ნებისმიერი ცვლილება გახდა კონსენსუსის შედეგი და არა ვიღაცის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების პარტიის ასე ვთქვათ აზრი და ჩანაფიქრი თუმცა ეს ყველაფერი შეიცვალა მას შემდეგ რაც საბოლოო ჯამში შევცვალეთ ასე ვთქვათ არჩევნების გზით კიდევ ასე ვთქვათ შეიცვალა საპარლამენტო კონფიგურაცია და საპარლამენტო კონფიგურაციის სრულილების შედეგად უკაცეთია ონლაინ ლექციებისას ხდება ხანახან პატარა კალიშვილი ეთქოს ყურადღებას და საკონსტიტუციო ცნობებზე მეგონი საკუთარი აზრი აქვს ამიტომ ამიტომ ხანახან ასე ვთქვათ საჯარო ლექციისას შეიძლება ზოგისთვის უცნაურია, მაგრამ ჩემი სტუდენტებისთვის საკმაოდ ნაცნობი პერსონაჟია, ახლა ვინც აქტიურობს უკან, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ლექციას ესრება და კონფერენციას და მინიმუმ თავის სიტყვას მაინც ამბობს. ერთი განხილვისას მაინც. უკაცრავად, აა ასე ვთქვათ, ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში ბავშვების დაუკება და გაკეთება, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია ხშირად და არც გეგმავთ რა თქმა უნდა. უბრალოდ გითხარით, რომ შეიძლება კიდევ შემოინავარდოს და ასე ვთქვათ, მოგვიკითხოს რბილად რა თქმა და ჩემი სტუდენტები დამეთახმებიან, რომ საკმაოდ ნაცნობი ამბავია ეს უბრალოდ მოვალედ მიიჩნევს თავს ყოველ ჩართვაზე მიიღოს მონაწილეობა განხილვაში. თან უკვე არჩევს კონფერენცია რომელია და რომელია ლექცია. ან მისთვის არის ლექცია და არის კონფერენცია. შესაბამისად, <laughs> ქალბატონ ქალბატონი ცდილობს მაქსიმალურად მიიპოვოს ყურადღება. და თუკი კადრში შემოვიდა <laughs> ეს ცდილობს, არ მი არ შეიმჩნიოთ უბრალოდ მეგობრებო, ბოდიშ გიხდით, ყველას უბრალოდ შეიძლება მოვიდეს და ახლოდანაც დაგინახოთ. წიას არ გავთხილებ უბრალოდ. აა კიდევ ერთხელ ბოდიში და უკაცრავ აა განვაგრძოთ ასე ვთქვათ სხვა თემაზე საუბარი სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან თემაზე. აა 2013-დან 2016 წლამდე როგორც ითქვა რეალურად მოხდა კონსტიტუცია, შემდეგ კლავ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოვიდა პარლამენტში მართველი პარტია და შესაბამისად დაიწყო 2017 წელს საკონსტიტუციო რეფორმა. უბრალოდ ეს რეფორმა ძალიან უცნაურად დაიწყო, იმიტომ რომ და შემდეგაც გაგრძელდა ცოტა დაჩქარებულ ტემპში და დაჩქარებულ რეჟიმში და ძალიან ბევრი ასე თქვა სუბიექტი ფაქტობრივად ბოლოსში აღარ მონაწილეობდა, იმიტომ რომ უარი თქვეს კენჩისლავის მონაწილეობაზე. რამაც კლავაც ასე ვთქვათ აი დეჟავუს გრძნობა გამოიწვია ალბათ ახლა თქვენში დაახლოებით 99 წლის ვარიანტია ხო როდესაც სოციალური ინტეგრაციის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა კონსტიტუციას ყველა თანახმა იყო და ამ დროს მოცებ შეიცვალა აა სიტუაცია ზუსტად ანალოგიური რამ მოხდა აქაც თითქოს მართლა იყო განწყობა რომ შეიძლება და მართლა დახვეწილიყო კონსტიტუციის პროექტი და მართლა ასე ვთქვათ საყოველთაო კონსენსუსის შედეგი ყოფილიყო საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, მაგრამ მოხდა ისე რომ პრინციპული ასე თქვა შეუთავსებლობების გამო თან ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში მიმდინარეობის გამო ძალიან ბევრი კითხო პასუხგაუცებელი დარჩა. მე ფიქრობ რომ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიმართ ბევრი ადამიანის და კრიტიკოსის ნეგატიური დამოკიდებულება ძირითადად განაპირობა არა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ცუდმა შინაარსმა და ხასიათმა, არამედ იმ კონსპირაციულმა პროცესმა, როგორც მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო ცვლილებები. აი მაგალითად, საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაბამისი დარგობრივი მიმართულებების ხდომებზე დასწრება იყო პრაქტიკულად შეუძლებელი და ძალიან გართულებული. ლამის ვიდეოდან დახურულ კარს მიიღმა. სამი თვეც არ დაჭიროებია საბოლოო ვერსიის დადგენას და რეალურად არც ერთი ალტერნატიული დებულება ფაქტობრივად არ იქნა გათვალისწინებული და არც იყო რეალურად აღმიზრო. ამან ლოგიკურად გამოიწვია ის რაც შემდეგ მოხდა. კონსტიტუციური კანონი, რომელიც მიიღეს და ფაქტობრივად მთელი კონსტიტუციის რედაქცია შეიცვალა, აი ბრჭყალები გაიხსნა და პრეამბულიდან დაწყებული პრეზიდენტ შევარდნაძის გამოცემამდე შეიცვალა მთელი რედაქცია. და აქ არის ისე ერთი საინტერესო მომენტი, ერთი ცნობილი ქართული კონსტიტუციონალისტი ამბობდა დიდი პატრიოტიზმის მომავალში, რომ კაცო, იქნებო, კითხოთ იმ გარდაცვლილ შოვარდაძეს, იქნება საერთოდ არ ეთანხმება ამ ცვლილებას, ის ხელი რო აღწელი და თვალით არ უნახავს ეს ახალი რედაქციაო. თუმცა ახალი რედაქციას კი ვამბობთ, მაგრამ ობიექტურად უნდა თქვათ, რომ კონსტიტუციის წინა რედაქციებიდან ნიშოვანი შინაარსი და ფუნდამენტი ჩონჩხი ახალ რედაქციაში დარჩენილია. მეორე თქვით ისე რომ ეს ახალი რედაქცია რაღაცა ჰაერიდან და სხვა პლანეტიდან მოვიდა. პირიქით, ძალიან ბევრი შინაარსობრივი ასე ვთქვათ მომენტი აქ გათვალისწინებულია და აბსოლუტურად იგივეა რაც ზოგან იყო უბრალოდ დალაგებულია სტრუქტურულად და გადანაცვლებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ბუნებრივია და ასე ვთქვათ აბსოლუტურად ლოგიკურია ამ შემთხვევაში და აბა არ შეიძლება ჩავთვალოთ ეს ნაკლად. მიგი ძალიან კარგია რომ დაიფუძა ძველს, გამოიყენა ძველი უბრალოდ თვითონ მიღების პროცედურა იყო რაღაც უცნაური. ამან გამოიწვია შედეგად რა. ასამოქმედებელ საკონსტიტუციო ცვლილებებში შევიდა კიდევ 18 ცვლილება. ან რო სულ 78 მუხლისგან მუხზე დაჟდა კონსტიტუცია ასე თქვა და ამ რედაქციაში ფაქტობრივად მეოთხედი შეიცვალა კიდე ასამოქმედებელ. რაც და ეს არ ეხება გარდამავალდებულებებს და მაგალითად რომ ეს 2020-ში ჩატარებულიყო ისევ შერეული სისტემიდან შევი. არა, ფუნდამენტური ძირითადი უფლებები მათ შორის სახელმწიფო მოწყობის საკითხები შეიცვალა შუაგზაში. რაც ნამდვილად გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ 1-2-3 თვით ზედმეტი ძორო გაგზელებულიყო განჭრილობები, უფრო ღია ყოფილიყო პროცესები. აბსოლუტურად უფრო შინაარსობრივად გამართულ კონსტიტუციას მიიღებდით. აა რა შეიძლება თვითონ ახლა მიღებულ რედაქციას და დღეს მოქმედებ რედაქციას? აა არის კრიტიკული მომენტები და არის მომენტები, რომელიც წმინდა პოლიტიკურ საკითხს უკავშირდება. უპირველეს ყოვლისა, რაც პოლიტიკურ საკითხს უკავშირდება და ჩვენი კონსტიტუციის აქილევსის ქუსლია დღიდან მისი მიღებისა. და საერთოდ ქართული კონსტიტუციონალიზმის და უფრო მეტსაც გეტყვით ქართული სამართლის და იურიდიული საზოგადოების. როგორც შევთანხმდით, ეს არის ის მომენტი, რომელთაც ჩვენ ფაქტობრივად ვასხოვებთ პოლიტიკას და სამართალს ერთმანეთისგან და გონია რომ თუ კი სამართლებრივად ყველაფერი რიგზია, ესე იგი კონკრეტულ აქტს, კონკრეტულ დოკუმენტს პრობლემა არ აქვს. ეს ასე არ არის. ამით დავიწყე საუბარი და ამით უნდა შევკრა, ასე ვთქვათ, ლოგიკური კვანძი დასაწყისსა და ამ ასე ვთქვათ ფინალურ საუბარს შორის. და რატომ? იმიტომ რომ ძალაუფლების გამიჯვის სისტემა, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების დანაწილების სისტემა, რომელიც მოქმედებს ჩვენს კონსტიტუციაში, ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ სამართლებრივი ნაწილი. არაზო შეკავება და გაწონასწორება ეს არა სამართლებრივი ნაწილი, ესა უპირველესობა პოლიტიკური ნაწილი და პოლიტიკური მდგენელი, პოლიტიკური შინაარსის მქონე. წინამდებ შემთხვევაში გამორიცხულია უბრალოდ ეს არსებობდეს და ლოგიკურად მიდიოდეს, იმიტომ რომ შეკავება გაწონასწორება ხო პოლიტიკური მომენტია ისედაც. აქედან გამომდინარე სამართლებრივი თვალსაზრისი ძალობრივის გამიჯვის საკითხს კონსტიტუციაში არაფერი უჭერს, მაგრამ უჭირს პოლიტიკური თვალსაზრისით. ანუ არა პოლიტიკური ასე ვთქვათ მექანიზმები, რომლითაც რეალურად მოხდება მთავრობის გაკონტროლება პარლამენტის მხრიდან. და ამ დროს პარლამენტის საკანონმდებლო შემოქმედებაზე და კანონშემოქმედებაზე ყურადღების გამახვილება ეს არ არის ფიქრობ რელევანტური, იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენთან დეგრადირებული პარლამენტის შესახებ წარმოქმნა. გონია რომ პარლამენტი ისტორიულად შეიქმნა კანონების მისაღებად. ამიტომ საერთოდ არა კანონების მიღების ფუნქცია პარლამენტის პირველადი ფუნქცია. იგი შეიქმნა როგორც მთავრობის მაკონტროლებელი, იგი შეიქმნა როგორც სერიოზული კონტროლის მექანიზმი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, თუ თავის ძოზე თვითმყოფელი მონარქის ძინაამდე და ეს იყო მისი მთავარი ფუნქცია კანონშემოქმედებითობა მას შემდგომში მიიღო მაგრამ რეალურად მოხდა რა ჩვენი ტიპის ქვეყნებში პარლამენტს ხუნძლავენ კანონშემოქმედებითი საქმიანობით კანონშემოქმედებითი ფუნქცია და არჩევა ყველაზე მთავარი პირველადი ფუნქციის განხორციელების შესაძლებლობა ეს არის სამთავრობო კონტროლი ასე თქვა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლი ამ ხრივ კონსტიტუციას პრობლემა აქვს იმიტომ რომ დაუბალანსებელია ძალაუფლება ფიზიკურად შეუძლებელია ასე თქვა იმის თქვა რომ თუკი პარლამენტში იქნება უმრავლესობა როგორ გაკონტროლდება უმცირესობის მიერ მაგალითად საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება ან სხვა აღმასრულებელი ორგანოები გარდა ამისა მე მე მაგალთად ძალიან მომეწონა რომ მეორე თავიდან ბევრი უაზრო მუხლი გაიტანეს და ძალიან სწორი სწორიც ქნა საკონსტიტუციო კომისიამ და ეს აბსოლუტურად სწორი იყო იმიტომ რომ ეს მიზანი იყო გაცხადებული არ უნდა დარჩენილიყო ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ უფლებების ის კატეგორია რომელიც უბრალოდ რაღაცა ზოგად რაღაცას ადგენდა და არ იძლეულობდა სუბიექტურად უფლების დაცვის შესაძლებლობას საკონსტიტუციო სასამართლოში ან სხვა შესაბამის ორგანოში ანუ რეალურად არ იძლეოდა უფლების დაცვის საშუალებას. ძალიან მომწონს და აბსოლუტურად სწორია, მეორე თავში ძალიან ბევრი უფლება იყო, რომელიც საჭირო არ იყო და უფრო მეც საძგეთოთ. სამწუხაროდ დარჩა ძალიან ბევრი უფლება, რომელიც დღემდე არა საჭირო იყოს მეორე თავში. და კიდევ გასატანი, მაგალითად, განდაცვის უფლება, გარემოს დაცვის უფლება, ესაა უფლება სადღეგრძელოები, ნორმა სადღეგრძელოები, რომელთაც ვერც თავს დაიცავ და ვერც სხვას დაიცავ ვერაზოს. ანუ ესაა რაღაც კეთილი უფლების კრებული და კონსტიტუცია არ უნდა იყოს კეთილი სურვილების და ჩანახატების კრებული. ის უნდა იყოს კრედიტი დიდი დოკუმენტი, ამიტომ ჯობია ტექსტი იყოს მცირე და გაცილებით მოქმედი და პრაქტიკაში ახსნულებად და ეფექტური, ვიდრე ტექსტი იყოს ასე და გავრცობილი რაღაცა მაჯა მაჯამურად გამართული და ხატოვნად განმოცემული და ამ დროს აღწერდეს უბრალოდ საგძელოებს რომელთაც შენ თავს და ვერცხვის უფლებას ვერ დაიცავ. გარდა ამისა არის რამდენიმე უფლება რომელიც ალბათ აჯობებდა რომ ან საერთოდ არ ყოფილიყო კონსტიტუციაში ან ყოფილიყო სხვაგვარი რედაქციით სამწუხაროდ პოლიტიკურმა ასე ვთქვათ პროცესებმა გაცილებით მეტად ითამაშა საკონსტიტუციო პროცესებზე და განსაკუთრებით იმის გამო რომ ფაქტობრივად წინა საარჩევნო კამპანიის შედეგად იქნა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული ეს ეხება იგივე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებულ ქორწინებასთან დაკავშირებულ საკითხებს რომელიც ყბადაღებულ თემად იქცა და ნუ ერთადერთი დადებითი აქვს ქორწინების ამგვარი ფორმულებით ჩაწერას კონსტიტუციაში. შეწყდა ამ თემაზე საუბარი და манипуლირება რომ მოვლენ ვიღაცები და ძალი დაგვაკორწინებენ ჩვენ უსქესის წარმოადგენლებს ეს დაახლოებით ასეთი მუქარები ხო ძით მოვლენა ყველას ნარკომანებად გვაქცევენ დაახლოებით მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის შედეგად რაც იყო მეტი რომ მოვლენა ყველას პლანს დაგვალევინებენ აი ეს ცნობილი და მორფის დაგვალევინები რომ გაწოთ ეს მორფის დაგვალევინება არის 90-იანების ცნობილი საშიში ასე ვთქვათ მუქარა ამ ამ დროს გაგვეპარა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ძველი კონსტიტუციის რედაქციის 39-ი მუხლი რომელიც უფლების დაცვის სერიოზული საშუალება იყო და ამბობდა რომ ყველა სხვა საშუალება როცა ამოწურულია და არ არსებობს კონკრეტული უფლება ეს უკანასკნელი თავშესაფარი ასე ვთქვათ როგორც ფეხბურთში არსებობს ხო ბოლო იმედი ჯარება ხო აი ყველაფერი ამოწეული გაქვს და შეიძლება მოჩეხო მოწიდავდე აი ეს ეს რეალურად კმედითი მუხლი რომელზეც 84 სარჩელი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში რეგისტრირებული ისტორიის განმავლობაში ანუ საკმაოდ ბევრი კმედითი იყო მუხლი გადაიტანეს პირველ თავში პირველ თავში გადატანა ვითომ ნიშნულობის ზრდაა, იმიტომ რომ პირველი თავია და ზოგადი პრინციპები და დებულებები და ასა ბურჯები სახელმწიფო მოწყობის, მაგრამ სინამდვილეში ამაზე დაყრდნობის და სამართლებრივი სამართლებრივი საშუალებად მექანიზმად გამოყენების საშუალება საერთო ადამიანებს. იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლო შეიძლება მიმართოთ მხოლოდ კონსტიტუციის მეორე თავთან დაკავშირებულ უფლებებზე და ამ დროს ეს გადატანილია პირველ თავში უკვე. საკონსტიტუციო სასამართლოში ისე ცოტა გამხელილი ჯობია საკონსტიტუციო კომისიას აქვს განმარტებით ბარათში დაწერილი რომ ეს არ იგულისხმოთ ისეო რომ თითქოსო მთლიანად გამოიტანეთო საკონსტიტუციო თეოლოგიური განმარტებითო გააფართოვოს შეიძლება ისევ გამოიყენოს. ну ეს ვილად რო თქვა და დაახლოებით როგორი განაცხადია იცით სმელი დამრტყელი პურის მჭამელია ეს ჰაბიტუსით ადამიანს უთხრა რომ თქვენ შეგიძლიათ ვეგეტარიანელიც იყოთ და აი მაგათად გირჩევთ აი ამას რომ რაღაცა დღეებში ხორცი არ მიიღოთ აი დაახლოებით ისევე შეასრულებს საკონსულტაციო სასამართლო ამას როგორც აი ეს ჰაბიტოსის ადამიანი შეასრულებს ვეგეტარიანულ დიეტას და რატომ ჯერ ერთი იმიტომ რომ პარლამენტს არავინ არ ეკითხება საკონსულტაციოს დაუდგინოს განმარტების э, მეთოდები და ფარგლები დაუწოთ აქედან. იმიტომ რომ საკონსტიტუციო თვითონ ადგენს განმარტების ფარგლებს და თვითონ განუსაზღვრავს პარლამენტის ნორმის შინაარს. მეორე, э, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ჩამოყალიბებული ერთგვაროვანი პრაქტიკა, რომელსაც მიყვება და საერთოდ არ ინტერესებს საქართველოს პარლამენტი და მესამე ოღონდ რამე არ მიაღებინო საკონსტიტუციო სასამართლოს დამატებით წარჩელი კიდე ან სულ იმაზე დაიწყოს ვიქ როგორ გააფართოს წრე და მიიღოს დამატებით წარჩელები საკონსტიტუციო გამოუწია სასამართლოს, რომელსაც სარჩელებზე უარი აქვს ათქვენა განჩინება გამოუწია, მაშინ როდესაც გასაჩირებული იყო ჩვეულებრივი კანონის, თქვა 37-ე მუხლი, კანონი იქცა ორგანულ კანონად და ამით განჩინება გამოსვეს კანონი, გასაჩირებული მუხლი არ არსებობსო. ანუ უბრალო სტატუსში ეცვალა კანონი, ამ საკონსტიტუციოს ეუბნებიან, რომ ტელეოლოგიურად გააფართოვებ მიღებს პარლამენტი. ну მე ამ წავს მაგალითად ამ ამ შესაძლებლობის მით უმეტეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლოდროინდელი პრაქტიკის ფონზე, როდესაც ძალიან ულტრა ორთოდოქსულად ხდება კანონის ზედმიწევნით ასე თქვა განმარტება და ძალიან ცუდი პრაქტიკის დამკვიდრება, როდესაც რეალურად გაპოზიტიურდა მთელი საკონსტიტუციო პრაქტიკა. ნაცვლად იმისა, რომ საკონსტიტუცია არ იბოჭებოდეს მინდინარე მხოლოდ პოზიტიური კანონმდებლობით და საერთოდ არ უნდა იბოჭებოდეს კანონმდებლობით. იგი უნდა იბოჭებოდეს მხოლოდ საკონსტიტუციო კონსტიტუციით და მაქსიმუმ საკუთარი პრაქტიკით. აი ამ მიმართულებითაც შევიდა ცნობები კონსტიტუციაში, ჩემი აზრით არა სახარბელო და ზედმიწევნით გაიწერა რომ საკონსტიტუციო არ უნდა ახორცელებდეს არაფერს სხვას, გარდა იმისა, რაც პირდაპირია კონსტიტუციაში უფლებოსილება და ასე ვთქვათ, კანონით გაფართოების შესაძლებლობაც გაიგრძალო კონსტიტუციას თუ სიტყვასიტყვით წავიკითხავთ. ეს ალბათ ყველა მიცის რამაც გამოიწვია საკონსტიტუციო ძალიან ფართო ინტერპრეტაცია უნდა და ფაქტობრივმა რეალურმა კონტროლმა რომელიც საკუთარ თავს მიანჯეს რომელიც მიანჯეს საკონსტიტუციო სასამართლო საკუთარ თავს ნორმის ნორმატიული შინაარსის დადგენითა და ნორმის ფორმალური და ნორმატიული შინაარსი ერთმანეთისგან განცალკევებით რაც მეც მიმაჩნია რომ ძალიან სახიფათო პრაქტიკაა ძალიან სახიფათო მაგრამ ფიქრობ მეორე მხრივ აუცილებელიც ამიტომ ჩათრევას ჩაყოლა ჯობდა და მე მგონი ჯობდა რეალური კონტროლი დაგვედგინა დროულად და ძალიან ბევრი დავა აღწილდებოდა სტრასბურგში დასვას და განაცხადებოდა ადგილობრივ დონეზე და უფრო ეფექტურად ვიდრე მაგალითად ამ შემთხვევაში როდესაც საკონსტიტუციო იბრძვის საკუთარი უფლებების დასაბრუნებლად და დასაკანონებლად. ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ სევდიანი ისტორია. გარდა ამისა არის კონსტიტუციის სახელმწიფო მოწყობის ნაწილში მუხლები, რომელსაც მე მაგათად არ ვისურვებ კონსტიტუციაში იყოს. ეს არჩევნებთან დაკავშირებული დეტალური მოწესრიგება, რომელიც არავის ჭირდება პროცენტები და ასე შემდეგ. ანუ ამ ხრივ ვეცინამდეგებით ისევ საკუთარ თავს, თუკი გვინდა მოქნილი და მობილური კონსტიტუცია, რატო უნდა ეწეროს ამდენი დეტალი კონსტიტუციაში? დეტალი რომელიც შეიძლება თავისუფლად გაიწეროს საარჩევნო კოდექსში და როცა გინდა შეცვალო მერე კონსტიტუციის ცნება არ დაგჭირდება ანუ ჩვენი მოდელი რომელი მოდელითაც ჩვენ წავედით კონსტიტუციის თვალსაზრისით არის რაღაცა შვალედური ამერიკულსა და ევროპულ მოდელს შორის ხო ამერიკული მოდელი არის მარტივად ხასიათდება მედისონისეული ასე ვთქვათ დახასიათებით მოკლე ბუნდოვანი აბსტრაქტული შე კონსტიტუციის პროექტი ასე თუ უნდა იყოს მედისონისეული და ასეც არის ამერიკის კონსტიტუცია ამიტომაც ამაში ცოტა ცვლილება შესულია. მხოლოდ არსების განსაზღვრას, მხოლოდ ჩარჩოს ადგეს, მხოლოდ საბაზისო ასე თქვა, საფუძვლებს განსაზღვრას. დანარჩენი უკვე კანონმდებლობითა. არის ევროპული მოდელი, რომელიც გულისხმობს პირიქით, რაც შეიძლება მეტი გაიწეროს კონსტიტუციაში, რომ სახელმწიფოსთან საძიძიგილო შემთხვევაში, თორსა უპირისპირდებით სახელმწიფოს მოქალაქე უფრო მეტი დაგჭირს. აი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისითაც შეადარეთ ახლა თავი ბილი უფლებების შესახებ, bill of rights. პირველი 10 შესწორება შეერთებული შტატების კონსტიტუციის და საფრანგეთის მოქალაქისა და ადამიანის უფლებათა საკუთაო დეკლარაცია. ჩამოციგციგებული აქვს ყველა უფლება, რომელიც იმ პერიოდში მოაფიქრდათ. იმიტომ რომ ეს იყო ევროპული ტრადიცია, რაც შეიძლება მეტი გაწერე, იმიტომ რომ თუ არ გაწერ, დანარჩენი სახელმწიფოსია. ამ დროს ამას უპირისპირდება ამერიკული პრაქტიკა, პირიქით. სახელმწიფო შებოჭედა, დანარჩენი ბოჭვის მიღმა შენია. ანუ არა სახელმწიფოსი, არა შენია, შენ სასარგებლო და პირიქით. ამ ხრივ მე ვფიქრობ რომ რაც ორიენტირების დასმა გვჭირდება და პრიორიტეტების განსაზღვრა რას როგორი კონსტიტუცია გვინდა რომ მივიღოთ თუ კი გვინდა რომ ამერიკული ტიპის კონსტიტუცია მივიღოთ კონსტიტუციაში რაც დარჩა ინფორმაცია იმისთვის ძალიან ბევრი გამოდის თუ კი გვინდა რომ ევროპული კონსტიტუცია მივიღოთ რაღაცეები, რაც აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ და კიდე ბერკეტები დავამატოთ აკლია კონსტიტუციას. ანუ ისე მივიღეთ ქართული მოდელი კარკულაციად, თუმცა მე სიმართლით ხართ რა თქმა უნდა, როგორც კონსტიტუციონალისტი მკვლევარი ვამახულებ ისეთ კრიტიკულ საკითხებზე მოსაზრებას, რომელიც შესაძლებელია და დასაზუსტებელია, მაგრამ მეორეა მოსაწონიცა. ესეც არ უნდა დაიმალოს, იმიტომ რომ წინამდებ შემთხვევაში ან ღვარძელში გადადიხარ ან ხოტბაში. ობიექტურობა უნდა დავიცოთ. მაგალითად ძალიან კარგია კონსტიტუციის ახალი სტრუქტურა. ჯობი აღაცილებ წინას რავალჯერ შეცვლის პრიმამუხლებიან თავებიან ზამატებულს. სწორია მაგალითად მუხლების დასათავრება. იმიტომ რომ ცივილიზებული აღაცილებ წინ დასულია და ადამიანი უბრალო მოქალაქეში უკეთესია. სხვა ამბავია სათაურის შესაბამება თუ არა მოხლიშინას ეს უკვე ეს უკვე დიურნული ტექნიკის საქმეა. ამას არ ვამბობ, მაგრამ კარგია. კარგია მაგალითად რომ ბევრი უაზრო უფლებისგან რომელიც უფლება არ იყოს სიამბლეში გაიწმინდა მეორე თავი. კარგია ის რომ მაგალითად უფრო თვალნათელია სახელმწიფოს ცენტრალურ ხელისუფლების ორგანოებს შორის ურთიერთმართების საკითხი, განსაკუთრებით, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლების დუბლირებასთან მქონდა საქმე წინა კონსტიტუციის პირობებში, ძალაუფლების დუბლირებასთან პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან თავრობას შორის. გაცილებით უფრო დახვეწილია და ლოგიკურადაა განაწილებული. მაგალითად, რეგიონ თავრობასთან და მარცხაჯულებასთან საკონსტიტუციო კონტროლთან დაკავშირებული მოწესრიგებები გაცილებით უკეთაა ჩამოყალიბებული. პირველი თავი ალბათ მე ფიქრობ რომ გაცილებით დახვეწილია და უფრო ლოგიკურია. მე არ მომწონს მეორე თავის ხო, უნდობლობის ოტუმი რა თქმა უნდა, სოფოს დავეთახმები, დემონტაჟოს უბრალოდ შეუძლებელია წინა რედაქციის უნობლობის ვოტუმზე ცუდის მიღება, დედამიწას არ არსებობს მექანიზმი, რომელთაც იმ კონსტრუქციულ ვოტუმზე უფრო ცუდს მიიღებდი. ფიზიკურად ვერ მიიღებდი, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არ ჩვენ გონა, ანუ უარეს ხოდა ჩვენ. აი იმაზე ცუდს როგორ მიიღებ ახლა, ანუ რაღაც მანიაკი უნდა იყოს, ერთ წლიან პროცედურა კიდე გაწელო რაღაც უბრალოდ უნდობლობის კონსტრუქციულ ვოტუმის ან თითოეული სიტყვის არსი იკარგებოდა უკვე და გაცდებოდა. რა თქმა უნდა, უკეთესია მთავრობის გადასინჯვაც გეთახმებით აბსოლუტურად კი, აბსოლუტურად სწორია და გაირკვა როგორც იქნა დავარქვით კონსტიტუციურ კანონსო გადასინჯვისაა ეს და არა რაღაცა იმით. კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონი ეწერა და იქით კონსტიტუციურ კანონით ისინჯებოდა ნორმატიული აქტების შესაბამისად. და რაღაცა მქონდა ესეთი ფარული მექანიზმი კონსტიტუციურ კანონის სახით, რომ გადასინჯვა არ ხდება, მაგრამ აპა, უცებ გადასინჯვა. რა თქმა უნდა უცებ და გაცილებით დაიხვეწა ანუ არის ბევრი მომენტი და ეს უნდა ვაღიაროთ რა თქმა უნდა უპლებების ნაწილი ძალიან კარგად ჩამოყალიბდა ზოგიერთი უფლება და ესეც უნდა ვაღიაროთ ანუ კლასიკური უფლებები რაც არის ალბათ სიახლეები უფლებების თვალსაზრისითაც ასა მაგალითად თუკი ევროპულ სტილს მიყვები თუმცა მე ევროპული სტილი არ მომწონს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ უნდა დავიწუნო ამის გამო კონსტიტუციაში აღწერია მაგალითად ადმინისტრაციულ წარმოებაზე უფლება რომელიც არის აა ევროკავშირის ძირითად უფლებათა ქარტით დადგენილი. ანუ უფლება კარგ მართლობაზე ეგრეთ წოდებული. სხვათაშორის წუხელ მორჩით რედაქტირებას ევროკავშირის ძირითადი ქარტის, ძირითად უფლებების ქარტის და ჩვენმა პროფესორებმა თარგმნეს საბაუნის პროფესორებმა თამარ ლაკერბაიამ, გვანცა გუგეშაშვილმა და ნონა გელაშვილმა ითარგმნა ფრანგულიდან, ინგლისურიდან და გერმანულიდან სამივენიდან ერთდროულად და შეჯერდა ტექსტი. მე მგონი ასეთი ორიგინალი ტექსტიც არა თვითონ ისეთი არ შეჯერებული იმიტომ რომ განსხვავებებია გერმანულ და ინგლისურ ვერსიაში განსაკუთრებით იმიტომ რომ გერმანულია ორიგინალი სოციალურად ორიენტირებული ტექსტია და გერმანელებმა დაწერეს და იმდენად უცნაურად ითარგმნება ინგლისურად რომ მე ვფიქრობ გუშინ ხუმრობდი კიდეც რომ ბრექსიტი ერთ-ერთი ამან გამოიწვია, მაგრამ ინგლისელებმა ვერ გაიგეს რა ეცერა. ძირითად უბლებების კარტიაში რა ჯანდავა წერია ვერ გამიგეთო, უბრალოდ. გასაკუთრებით დასახმებულთა დასახმებულთა უბლებები როიწება, ხო იცით? კლასიკური სოციალური უბლებები, შრომის უბლებები, ამაზე ალბათ კლასიკური ინგლისელ კონსერვატორები რო დაინახავდნენ, პირდაპირ ბრექსიტის გამო პროექტი მოაფიქრდებოდა თან რეფერენდუმის ტექსტი თავში. და გამოიცემა სხვადასხვა და ინტერნეტში თავისუფლად განთავსდება ცოტა ხანში და დავარიგებთ კიდეც ამ ქარტიას ქარტის ტექსტს ძალიან ძალიან საინტერესო ტექსტია სხვადასხვა წარმოგიდგენთ მოდიფიცირებული და გაცილებით უფრო დახვეწილი ევროკონვენცია რეალურად ასეთი ანუ ძალიან ამ ქარტიაში გათვალისწინებული ბევრი უფლება მათ შორის გამოტანილი და ეს ძალიან კარგია და ძალიან მოსაწონია მე როგორც აი კონკრეტულად თუ გემოვნებას უთხრობთ, მაგალითად სათავმოწოს ასეთი კონსტიტუციის ტექსტები, ჩემი აზრით კონსტიტუციის მეორე თავში შესაძლებელია სადღაც 5-6 ძირითადი უფლება იყოს ჩამოწერილი და ამან დაფაროს აბსოლუტურად ყველაფერი და იყოს ასე ვთქვათ გაციქციგებული ყველა და არ ქონდეს საფრთხეო მოხლები. ეს ჩემი გემოვნების საკითხია, მაგრამ ჩემ გემოვნებაზე არ დადის ობიექტური შეფასება. ისო რაღაც გათვალისწინებულია და ევროპულ მოდელს შეესაბამება, ეს ძალიან კარგია. ანუ ჩვენ ხშირად გვერევა რა, საკუთარ სუბიექტურ შეფასებას ურევთ ობიექტურ შეფასებაში. ანუ გონია რომ ჩვენ გემონებას თუ არ შეესაბამება, რაღაცა მორჩა დაღუპულია ყველაფერი ცუდა და უნდა დაიწვას ქვეყანა. ასე არ ხდება. ეს არის ბავშვური თამაშია. შეიძლება არ მოგწონდეს ბიტლზის მუსიკა, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ბიტლზი ცუდი ჯგუფი იყო ისტორიაში ან ან შეხარ ცუდი მელომანი ხო ან შენ არ გესმის მუსიკა უბრალოდ არ მოგწონს რა და ეგა თუმცა ობიექტურად უნდა აღიარო რაღაცები რა არის კარგი და უნდა აღიარო რაღაცა შეიძლება იყოს ცუდი ამიტომ მე ამ შემთხვევაში გავიხსენებდი ოლივერ უენდელ ჰომსის მაგალითს, რა ლეგენდარული მოსამართლე, სამართლებრივი რეალიზმის ერთ-ერთი უდიდეს წარმომადგენელი შეერთებული შტატების სასამართლო ისტორიაში, რომელიც იყო ძალიან ბევრი პრეცედენტული საქმის მოხსენებელი მოსამართლე განსხვავებული აზრების ავტორი, ნუ ფანტასტიკური პიროვნება და ფანტასტიკური იურისტებ და ოლივერ რონალდ ჰომს აქვს ზუსტად გენიალური რაღაც რა თქმა უნდა. ფრანკლინ დელანო როზველტის ამ ცნობილი ახალი კურსის 16 კანონის გარდა შედგებოდა და დიდი დეპრესიის დამძლევი კურსი რაც არის, ხო? ამ კურსის თავგამოდებული მოწინააღმდეგე იყო, იმიტომ რომ კონსერვატორი მოსამართლე იყო რესპუბლიკელი და ნუ ეზიზღებოდა ეს როზველტის მიერ შემოთავაზებული მოჭავის სისტემა, სოციალისტური ელემენტები რეალურად ამას დააძლევინა დიდი დეპრესია შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ ახლა სულო არ დაედგინათ პროცესიგებები და მიეშო თავისნებაზე, ალბათ დღეს არიარსებებდა შეერთებულ შტატებში ამ ფორმით მაინც ყოველ შემთხვევაში. და სხვა კონსერვატორი მოსამართლეები აუქმებდნენ და აუქმებდნენ პრეზიდენტის კანონებს არაკონსტიტუციურობის მოტივით. ოლივერ რენდოლ ჰომსი იყო ამის წინააღმდეგი და ამბობდა რას, აი რატომ ა გენიალური იურისტია. მე პერსონალურად მეზიზღება პრეზიდენტის კურსი და მივიჩნევ რომ ეს ქვეყანას დაუფასო. მაგრამ ვერ ვუხრი კენს ამ კანონების გაუქმებას, იმიტომ რომ ესენი ეწინააღმდეგება ჩემს პირად შეხედულებებს და არა ქვეყნის კონსტიტუციას. ანუ ქვეყნის კონსტიტუციის მიხედვით მას აქვს უფლება განსაზღვროს თავისი მიხედულებისა მე კონგრესმა და პრეზიდენტმა რა კურსა ირჩევენო. ამიტომაცა გენიალური როცა იმიჯნება პირადი შეხედულებები პროფესიული შეხედულებებისგან. ეს არის ძალიან აი ესეთი საკუანძო და მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. და ასევე პოლიტიკური კონსენსუსი. მაგრამ პოლიტიკური კონსენსუსის არარსებობა გვაჩვენა ყველა სანამდე მიდის სიტუაცია. დღეს ჩვენი ქვეყნის კლასიკური მაგალითია. როდესაც დათმობა არც არავის უსურს, პოზიციები არის რადიკალურად განსხვავებული და ისევ სამართლით ვეკამათებით ერთმანეთს. თუ დაგურები ხართ. ანუ სამართალს ვიტენებთ იქ, სადაც პოლიტიკური დიალოგია საჭირო, ან პოლიტიკური გადაწყვეტლების მიღება საჭირო და სამართლით ვამართლებთ ხშირად. აი მაგალითად, იგივე დისკრიმინაციის შემთხვევები, ხო? სამართლებრივად, კაცო, ყველაფერი რიგზეა. მერე სამართალს გეუნდა მიხედო, სოციალურ მხარეს უნდა მიხედო დისკრიმინაციის, იმიტომ რომ სამართლებრივად ჩვენ პრობლემა არ აქვს ძალიან ბევრ კანონში დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. რეალურად გაქვს პრობლემა ქვეყანაში. აა ანუ ამას სამართლით გამდა მიხედო, უნდა მიხედო სოციალური და პოლიტიკური მექანიზმები. აი ეს გვეშლება. ყველაზე მთავარი საქართველოს კონსტიტუციის 25-წლიანი თავგადასავალი ამბობს ერთ რამეს. იურისტები ვასწორებ თვითონ კონსტიტუციას ამ დროს რჩება ყველაზე მთავარი კონსტიტუციის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ეფექტი. რომელზეც თითქმის არავინ ფიქრობს, და რომელიც თითქოს არავის აინტერესებს. ამის ერთი მაგალითი და დავასრულოთ შემდეგ კითხვებს ვასრულოთ დიცემბერში. 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელმაც რეალურად შექმნა აა ახალი სამინისტრო შეადგინა, წარმოიდგინე, სამინისტრო დაიშალა, ახალგაზრდობის სამინისტრო გამოიყო თალკე მე 2013-ში ხომ მოქვედა ნაწილი, ანუ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი შემცირდა კატასტროფულად 5 მილიონამდე და მთავრობის გაიზარდა 200 რაღაცა მილიონამდე. უნებრივია, ხო, იმიტომ რომ ძალაუფლების ბალანსი შეიცვალა. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ფინანსურ დასაბუთებაში იცით რა ეცერა განმარტებით ბარათში. არ იწევს არანაირ ფინანსურ ცვლილებას. იმავე წლის ბიუჯეტში 34 მილიონი შეიცვალა ეგრევე საკონსტიტუციო ცვლილებებში შესვლისთანავე ძალაში. მაგრამ სამინისტროების ბიუჯეტები გაიყო და გადმონაწილდა და ანუ არ იწევს არანაირ ფინანსურ დანახვას. საკონსტიტუციო ცვლილება არ იწევს ფინანსურ დანახვას. რა შეგაქვს? სათაური შეცვალე? როგორ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება თავისი არსით სახელმწიფო მოწყობას როეხება არ იწოდეს ცვლილებას? აი პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებული მუხლი. რომელიც აი ამჩევთა ამ პატუჩეული ამჩევები როგორ ყოლება აცი და არავიცოთ პირდაპირ წესი. სიმალეგიტა ძალიანაც სწორია და მომწონს აღნიშნულ მოწესი გება ბევრი კონსტიტუციისგან განსხვავებით. კი მესვისო პოლიტიკური ფაქტორით ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალაუფლების ბალანსი სერიოზული პრობლემა შეიქმნება, მაგრამ ძალაუფლების ბალანსი აქამდე პრობლემა იყო, იმიტომ რომ არასოდეს არ აღგვიჩევია უმრავლესობის მოწინააღმდეგე პრეზიდენტი. ამიტომ ნუ ნუ გვექნება რაღაც თავი იმაში, რომ ეს ირაკლებასავით პოზიციაში და ბარემ ნუ გავხარჯავთ ამ ფულს, სწორი დაბალანსების მექანიზმი პარლამენტსა და მთავრობას შორის შევარჩიოთ. იმიტომ რომ პრეზიდენტი გვინა თუ არ გვინა, უკვე დანამატი ხდება ამ სიტუაციის და აბსოლუტურად სხვა პრინციპზე უნდა გადავიდეთ. თუმცა არ მომწონს ამ ჩვენთა კოლეგის დაპოკომპლექტების პრინციპი, რომელიც გერმანიის ბუნდესტაგის და ბუნდესრატის მოდელისგან აღებული, იმიტომ რომ ის ფედერალური სახელმწიფოს მოდელია. ჩვენ კიდე არ ვართ ფედერალური სახელმწიფოს მოდელი და აბსოლუტურად სისულელე რატო უნდა იყოს საკრებულოს წარმოადგენელი, რატო უნდა იყოს პრეზიდენტი. ჩვენთვის დღემდე წარმოადგენელია ეს, თორსა ტერიტორიულ მოწყობა არ გვაქვს ამკიცებული. ანუ რა ვინაა საკრებულო წარმოადგენ რატო უნდა იჩერდეს აღარ რა შუაშია ხო ანუ არის დადებითი მომენტები არის უარყოფითი მომენტები უბრალოდ არ შეიძლება ასე ერთი ხელის მოსვით ყველაფერს გადაუსვა ხაზზე თქვა კარგია ცუდია მოკლავ დედას დავახშობ მამას არ შეიძლება ეს ეს არა ეს ნეობოლშევიკური მიდგომა ამიტომ თუკი ობიექტურად უდგებით რაღაც საკითხებს ობიექტურად უნდა შევაფასოთ და არ უნდა გადავიდეთ რაღაცა ზღვარს იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია გვინდა გავამართლოთ და ჩვენ გვინდა რაღაცა ასე თქვა მიაღწიოთ საკუთარ საწადელს. არა, ობიექტურობა არ უნდა დავკარგოთ, თუკი ობიექტურად წავუბრუნდით. თუკი რომელიმე პოზიციის ხვითა წავუბრუნდით, მაშინ გასაგებია კაცო. პრეტენზი არცა. დაიკავე იმ პოზიციას და წარმოადგენ ბოლომდე. ამიტომ ესეც აბსოლუტურად ლოგიკურია. შესაბამისად, რომ შევაჯამოთ, კлау ჭირდება ჩამოყალიბება იმაზე, თუ რა მიგვაჩნია ჩვენ კონსტიტუცია და რა გვინდა რომ იყოს ჩვენი კონსტიტუცია. ნუ რა ადგილი გვინდა რომ მას ეჭიროს და რატო გვინდა ეს ადგილი ქონდეს მას. აა ეს კი პოლიტიკური და სოციალური შემადგენლის ნაწილის garaში არ გამოვა. დღეს ყველა სუბიექტი ცდილობს რომ კონსტიტუცია წარმოაჩინოს მხოლოდ სამართლებრივ დოკუმენტად. ამაშია თავისი არსით ყველაზე დიდი შეცდომა და პრობლემა. კონსტიტუციას პრობლემები არ აქვს. კონსტიტუციას აქვს პრობლემები მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არის პოლიტიკური არეულობა. დღეს ქვეყანაში არის პოლიტიკური არეულობა, ესე კონსტიტუციას აქვს პრობლემა. თუ კონსტიტუციის ტექსტი არ მოგწონს, ან რამე არ მოგწონს, ან ყველაფერი მიდის დაბალანსებულად და რეალური checks and balances, ანუ შეგავება გაწონასწორება არსებობს, ესე კონსტიტუციას პრაქტიკული პრობლემა არ ქონია. და აქვს ტექნიკური წუნი, ან აქვს იურიდიული პრობლემა. და იურიდიული პრობლემა უფრო ნაკლები პრობლემაა სინამდვილეში ვიდრე პოლიტიკური და სოციალური. უბრალოდ ამის გაგება იურისებს შეად არ გვინდა და სამწუხაროდ ასე ვთქვათ ყუილად ვეცემთ ხოლმე იმ კედელს რომელიც დასაგრევი სულაც არ არის და თავისუფლად შეიძლება კარი ჰქონდეს ან გარშემო შემოუარო. ჩვენ კიდევ აუცილებლად მიგვაშია თავი დაეტაკოთ და სანამ ან ჩვენ თავი არ გალაყდება ან კედელი არ დაინგრევა მანამდე არ მოაშოთ და ასე ნორმალურ საზოგადოებაში სამართლებრივი საკითხები არ წდება ნამდვილად დიდი მადლობა ცოტა გამიგზავნა თავიდან თქვი 40 წუთის ფაგლებს ჩავჯდები მეთქი მაგრამ 15 წუთით გამიგზავნა მაგრამ რადგანაც ვერ შევამჩნი სპაზმი და კრონჩხვები და ასე ვთქვათ დაძაბულობა მსმენელის მხრიდან რითაც რა თქმა უნდა კარგია ზუმი ამ თვალსაზრისით ჩავთვალე რომ ხალხი ისმენდა და ასე ვთქვათ ესრებოდა ლექციას კარგად და ჯანს აღარ და ყველა ჯამთელად იმყოფება ამჯერად თორემ ძალიან საინტერესო იყო თუ ამ კითხვა გაქვთ დიდი სიამოვნებით გიპასუხოთ შეიძლება დავსვა კითხვა კი რა თქმა უნდა მადლობა პირველში საინტერესო ლექციისთვის. ა თქვენ ახსენეთ რომ ბოლოსვლების შედეგად პარლამენტი რაც მევიღეთ პრობლემები აქვს მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელებაში. ნუ პოლიტიკურად გასაგებია ეს პრობლემები რატომ არის, მაგრამ ხო მაინც დავმიჯნოთ ხო სამართლებრივად კონკრეტულად რას ხედავთ ამ პრობლემებში, თუნდაც კონსტიტუციაში, თუნდაც სხვა საკანონმდებლო აქტებში რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არქს დობაუნდობლობის მარტივი მექანიზმი, იქ რეგლამენტში ახალი ცვლები შევიდა და ახალი მექანიზმები დაემატა და ასე შემდეგ. ან კიდევ რა შეიძლება სამართლებრივად უბიძროთ, რომ აღმასრულებელი დააკონტროლოს პარლამენტმა. განსხვავ კარგად იცით, რომ პრობლემა სამართლებრივი მექანიზმებში კი არა, იმაშია, რასაც ახლა ვიტყვი, ერთადერთი სიტყვა, რომლის მოწესრიგებაც ევალება კონსტიტუციას, ესაა არჩევნები. ანუ თოკი საწყისია პრობლემა. პრობლემა იქნება განხორციელებაში ყოველთვის. ანუ პრობლემა იმაში კი არა, რომ მაგალითად დროებითი და საგამოძიებო კომისიების შექმნის მარტივი მექანიზმი არსებობს, ან არსებობს ფორმალურად გამაკონტროლებლის მარტივი მექანიზმი. არა, ამაში არა პრობლემა. მე სხვა აღნიშნე კიდეც, რომ რეალურად ამის შესაძლებლობა არსებობს კონსტიტუციაში და გაცილებით უფრო მარტივი, ვიდრე წინა კონსტიტუციაში შედარებაც არ არსებობს, ხო? წინა რედაქციაში, მაგრამ აი აქამდე ეს როგორ მივდივართ? აი ძალაუფლების დაბალანსება როგორია რაოდენობრივი თვალსაზრისით პარლამენტში ეს უკვე სამართლებრივი საკითხია რა პოლიტიკური საკითხია ანუ არჩევნები არჩევნების შედეგები არჩევნების შედეგად პარლამენტის დაკომპლექტება იმიტომ რომ თუკი არ არსებობს პლურალიზმი საპარლამენტო თვალსაზრისით რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკასთან არ გვაქვს საქმე მართლობის მოდელების ყოფადაღებული თემაა ჩვენთან, ნუ აი ამ მოდელში ეს უნდა იყოს და ასე უნდა ჩავდეს. სისულელე აბსოლუტურად 21-ე საუკუნეში მართლობის მოდელებზე ვინ საუბრობს? რომელი მოდელიც გინდა ისა არჩი, ყველა მოდელი ამართლებს. თავარია პოლიტიკური შემადგენელი კონდეს სწორა დაბალანსებული. აი მაგალითად, საქართველოს შემთხვევაში რა გამოავლინა პოლიტიკურმა შემადგენელმა რომ სანამ იქნება მაჟორიტარული არჩევნების ნასახი ქვეყანაში, მანამდე გამორიცხულია პოლიტიკურად 7 და 9 პარლამენტი მივიღოთ. მომეთახმები. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ჩემ პოლიტიკური გემოვნება არის ყველას მაჟორიტარულზე გავუშვები. არც ერთი არ ეკებოდა პროპორციული წესით არჩევნები. მე მაგალითად ყველას ლიდერებსაც გავუშვებდი უბანში დადგნენ და ესაუბრონ ამ მოჩევალს. ბრიტანული სისტემა, ამერიკული სისტემა. უბრალოდ ეს ეს დავამკაცე ვიქრო მაგრამ საქართველოსი გამართლა ტოტალიტარიზმი გახდებოდა აქ საბოლოო ჯამში ხო და აი მაგას ვამბობ და აი გიორგი კითხო შემდეგი კითხვა რა იყო რაც თქვია გამართლა ეს საქართველოსი ანუ მივიღებთ 100%-იან პარლამენტს უკვე იმიტომ რომ არც ფინანსური და არც ხმანაირი რესურსი არ ეყოფა უბრალოდ არავის რომ ამდენ ოლქში და ამდენ უბანზე კონკურენცია გასცეს როგორც წესი ყოველთვის გამარჯვებს მართალი ძალა. უფრო მეტიც, ცალ-ცალკე დამარცხება უფრო მარტივი იქნება, ვიდრე ერთიანი, ხო? იმიტომ რომ იქ ამორჩევლების ხმები დაიკარგება. მაგალითად, საგერში რომ მოიგებ 51-ს 50-ს, ის 50-ს არ დაემატება, პირობიდან ჩალენჯიხის 52-ს. იქვე დაიკარგება. და პროპორციული ამითაა კარგი რომ არიკარგება არც ერთი ხმა ჩვენ აირი ქვეყნებისთვის. ჯერ შეუმდგარი დემოკრატიისთვის. თუ 5%-იან ბარიერს არ დააწესებ. ხო, 5%-ით დააწესე, ან ხო გესვი, აი ზუსტად სწორად მიდიორთ, ანუ არის კარგი მექანიზმი, ყოველთვის შეიძლება რაღაცა მოუძებნო, რომელთა ზართულებ. ან შეიძლება ასე ვთქვათ, საერთოდ მოშალო ეს ფუნქცია. დავაც აი მაგალითად, სრულად პროპორციულად ჩვენი გამოაცხადეთ. 10%-იანი ბარიერი. რა შეიძლება რომ ორი პარტია შეო პარლამენტში. თუ კი ხო, სპეციალურად ამიტომაა, ნუ ქურთების გამოა დაწესებული მართალია მაგრამ ბოლო ბოლო ორი არჩევნები არ ამართლებს ეგ ამ ქურთებმა ინჭედია პარლამენტში იმიტომ რომ გაიზარდა რაოდენობა და გადაწდენად პროცენტი ახლა ალბათ 15-მდე აწევენ და ბოლოს იქნება ერთ პარტია მარტო 30%-ის გადაფორთხდება ისევ არჩევნებს პარლამენტში ანუ რეალურად უნდა მოერგოთ ჩვენებულ სიტუაციას თორემ ახლა მინიმალური ასაკი კიდე გასოთ ალბათ ყმადაღებული თემა იყო 21 წელი უნდა იყოს 25 წელი უნდა იყოს გაიტემო სამფოში არის 18 წელი. ანუ საიდანაც შეიძლება აირჩიო, იქიდან გავს უფლება აგირჩიონ. და ახალგაზრდა შოტლანდიელი ყავდა კალბატონი, გოგონა ყავდა პარლამენტის წევრად, სადაც იყო 19 წლის თუ 20 წლის. რატომ იმ ოლქმა ჩათვალა საარჩენო და ელექტორატმა რომ ის უნდა იყოს მისი წარმომადგენელი? იცით ახლა ბრიტანული პარლამენტის უზენაესობის ფეტიში რაც არა ახ ხალხმა ჩათვალა ერთი მე ფეყავთ და მაგის გამო დავ მოკვეთილი და კიდე რამდენ ჩამოგდებული ხალხმა რო ჩათვალა და იმან არ ჩათვალა ასე წინამდებობა რომ მოვიდა დღემდე სამი საუკუნეა გასული და გარდა ამ მონარქი ვერ შედის პარლამენტში პარლამენტში თემთა პალატაში ვერ შედის თუ ცხოვრებაში არ ნახავს თეატრ პალატაში მოქმედი პროცესი წარმოიდგინეთ გარდაულ სამოს მონარქს და სიმბოლურად ასეთი ტრადიცია წარსებობს black rock მისი წარმომადგენელი პირველად შესაძლოა ქალი ერთ-ერთი სამფოს ისტორიაში ეს black rock-ი რომ მიდის ცხვირთუ უყურავენ თემთა ბალტის გარებს ну აღარა შენი ამავე რა ჩვენ თავზე მხოლოდ ღმერთია მე დედოფალი არა ისა ანუ წარმოიდგინეთ ამ ამ სამყაროში ახლა აბსოლუტურად ხონერად აზრუნოს ხო რო შეუზღუდო ვინმე საარჩენობლად და პროპორციული არჩევნები დაუნიშნო შეიძლება იმ იმ დღეს რომ დამთავრდეს თავრობა ქვეყანაში ხო ერთ პარტიულ პარლამენტზე არაფერ კარ საფიქრო რა თქმა უნდა რა უნდა ვიფიქრო ხახო ერთ პარტიულ პარლამენტზე ერთ პარტიულ პარლამენტზე თვითონ ერთ პარტიულ პარლამენტი არ ფიქრობს კარს არაფერს და ძალიან ბევრი ხედავთ ალბათ მექანიზმებს, რომელსაც ცდილობენ რომ გადადგანო ერთპარტიული არ იყოს პარლამენტი. ეს ხო ლოგიკურია ახლა. სულ რო არ ვიცი ვინ იყოს იმ პარტიაში, მარტინ ლუთერ კინგი რო იყოს და მისი პარტია და იბზოდეს სამოქალაქო უფლებებისთვის და იყოს ერთი პარლამენტში მაინც არის ხო და მაინც არ არის მოსაწონი და მით უმეტეს რომ ეს არა ნორმალური საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის ერთი პარტიულობა ახლა ჩათოლეთ დაახლოებით იგივეა საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში 7 კაც იყოს პრეზიდენტი. ანუ ანომალია, არ შეიძლება ასე თქვა. და ესეც უკვე სულთა პოლიტიკური საკითხია, ხო, ეს არა სამართლებრივი საკითხი. ახლა რეალურად მიდის ბრძოლა იმისგან, ვინ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას პოლიტიკური თვალსაზრისით და როდის გამართება შემდეგი არჩევნები. ეს ხო ჭიდილი, ასე თქვა, პოლიტიკური ჭიდილი ამაზე მიდის. თორე არა იმაზე რომ პარლამენტი შეუდგება საქმეს და კანონებსაც მიიღებენ და არა მგონია დიდად შეაწუხონ ახლა ოპონენტები თუ არ იქნება იმაში პარლამენტში შეგნით მაგრამ ეს ხო კარგად არჩანს ეს ხო კარგი არა საბოლოო ჯამში დემოკრატიისთვის ჩვენი პრეზიდენტი შეიძლება ერთი შეკითხვა რა თქმა უნდა ფაგავს ყოველთვის ორიგინალური იყავით ძალიან დიდი მადლობა ა გისმენდით ძალიან ყურადღებით. ა რამდენად ეთანხმებით 20 24-შიან მანამდე თუ ჩატარდა სრულად პროპორციული სისტემით და 5%-იანი ბარიერის ნაწილში. არჩევნებს. საპარლამენტო. როგორც იურისი ვერ გაქცევთ. პასუხს იმდო როგორც იურისთვის აბსოლუტურად სულ ერთია რაფორმე ჩატარდება არჩევნები, თავარია წესის დაცვით ჩატარდეს და იყოს აბსოლუტურად როგორც მოქალაქისთვის მიმაჩნენ რომ საქართველოს ამ პირობებში ჭირდება ან უბარიერო ან რაც შეიძლება ძალიან დაბალი ბარიერი საარჩევნო სისტემა და სრულად პროპორციული არჩევნები. და რატომ? შევარდაძე მე რო არ მიყვარს ალბათ საყოველთაო ცნობილია და ისე მოყვარული ძალიან ცოტა მოიძებნება ალბათ ამ ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე ჭკვიანურ გააკეთა იმ კაცო თავიზოზე. აი ეს ქუჩიდან პოლიტიკური პროცესები გადაიტანა პარლამენტში. და 30 პარტია შეიყვანა პარლამენტში. ანუ ტყვიის კაკანის და ქუჩის და ტრანსპარენტების ნაცვლად დაიწყო საუბარი და დიალოგი პარლამენტის ტრიბუნასთან. კი ბორჯომის შეესხა ბევრს ტელეფონით ჩაარტყეს რამდენიმეს ცოტა წავუთახეს კიდევაც ამ იმიტომ ახლა სპორტსმენები ყველა პარლამენტში შედიან და შემდეგ მაგრამ კონსტიტუცია მიიღეთ შედეგად ანუ დაბალანსდა სახელმწიფო ყოველთვის ჯობია საპარლამენტო დიალოგი და თუნდაც უმრავლესობის დათმობის ხარჯზე პოლიტიკური პარტია ამას როგორც მოქალაქე ვამბობ და არა როგორც იურისტი ამ შემთხვევაში ანუ ეს არა პროფესიული აზრი თქვა ამას რომ უბრალოდ ზოგადად ჩემი აზრი ჩემთვის პიროვნულად და მე მგონი ეს ობიექტურადაც ასეა გაცილებით ჯობია და ლოგიკურია რომ პოლიტიკურმა პარტიამ ისალოს წაგება რომ კლავაც მოვიდეს ხელისუფლებაში. ჩვენ მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არის ის რომ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც მარცხდებიან ჯერ პრეცედენტი არ ყოფილა რომ ისე მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში ამიტომ ეშინია ყველა საგება მოქალაქეთა კავშირი იყო და განადგურდა საერთაშორისო ნაციონალური მოძრაობა და დღემდე ამით აშინებენ რომ ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში დამთავრდა მისი ხმაო ოცნება და თვითონ არ უნდა ჯერ წასვლა და სხვა არჩანს ჩამნაცრობელი ერთიანი ამიტომ პრობლემა რეალურად არავინ არ იცის 7 წასვლა. იმიტომ არავის არ აქვს იმედი რომ ისე მოვა. ანუ პოლიტიკური ფუნქცია ძალიან რთული შესაძლებელი ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ პარტიებიც ხო დღეგამოშვებით პარტიებია რა? ვითომ ხო პირველ ადგილზე ვართ? აბა სოციალისტური პოლიტიკური პარტიების აუდენობით და ამ დროს არქიდან რამდენია რეალურად პოლიტიკური პარტია თავის იდეოლოგიით, თავის მოსაზრებებით. ო კითხვა კიდევ ერთი იცი როგორ ესეთ პოლიტიკური საკითხია ახლა რა ვინ შედის პარლამენტში ვინ არ შედის მისი გადასაწყვეტი აბსოლუტურად უბრალოდ თუკი პოლიტიკური ბრძოლა ალბათ უნდა იყოს თავიდანვე მზადდო ან ხელფას არ მიიღებ ან დაფინანსებას არ მიიღებ რა ვიცი ეს პოლიტიკური ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს და ევროპა და ამერიკა რას იზამს ჩვენი განმოსახედიდან არავინ არ გეკითხება ჩვენ ევროპა და ამერიკა რას იზამს მეგობრებო ევროპა და ამერიკა ყოველთვის იზამს იმას რაც მათ ინტერესშია უპირველეს ყოვლისა და როგორი შედის ჩვენი ქვეყანა მათ ინტერესში ამ გადმოსახედიდან. რაც არ უნდა მიყვარდეს შეერთებული შტატები და მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ ნუ როგორც კონსტიტუციონალისტისთვის ალბათ ხვდებით რა არის შეერთებული შტატები ჩემთვის, ვაშინგტონში რო ჩავდივარ, ჩათვალეთ რომ აი რაღაცა სენაკში არ ჩავდივარ, ჩემშობლიურ ქალაქში ისეთი ბედნიერი როგორც ვაშინგტონში ჩავდივარ, ალბათ, იმიტომ რომ ეს იმათ გასაგონად მოგზაურობა არ მიყვარს ზოგადად და როიცოდეთ სენახში უფრო კარგად ჩავდივარ და ვიდრე 12 საათიან და რამდენი ტრენინგის შემდეგ ვაშინგტონში მაგრამ იქ რომ ყველაფერი არის კონსტიტუციონალისტთან დაკავშირებული იმასთან რაც ასე მიყვარს სამართლის ფილოსოფიასთან სამართლებრივ რეალისტთან ყველაფერთან ახლა დიდი ბოდიში მაგრამ ამ სიყვარულის გამო ვერ დაუკარგა ობიექტურობის განცდას და თქვა რომ შეერთებული შტატები გადასცემს ყველაფერს იმის გამო რომ ჩვენ დაგვეხმაროს ან სახელმწიფო და სახელმწიფოს ინტერესები და გამოდიარე რასაც ჩათვლიან საჭიროდ იმას მოიქცევიან ესა აბსოლუტურად ჩაოლებრივი ხო გიორგი მან ცნობასთან დაკავშირებით საუბარია რომ უნდა იცნოს ამდენი დეპუტატის მანდატი მინიმუმ ანუ გასაწყიში უნდა იცოს მანდატი არა 100 депутаტი უნდა იყოს პარლამენტში არამედ ნახევარზე მეტმა უნდა სწნოს არჩევნების შედეგები ესაა მთავარი ეს უკვე წნეს შესაბამისად არა მარტო 100 депутаტის არამედ 150 депутаტის მანდატია ცნობილი მსგავსი შემთხვევა იყო შეგიძლიათ გადამოწოთ საინტერესო თუ დაგაინტერესებთ სო აბაშის მაჟორიტარულ ოლქში აღებული არჩევნები საკონსტიტუციო დაფიქსებული შედეგები საკონსტიტუციო ცნო არაკონსტიტუციურად და მაინც ცნო პარლამენტმა აბაშის მაჟორიტარი დეპუტატად. თან საიდრო საქმე 99-ის საქმე თორცდება. მეც მაქვს ამ სტატიაზე დაწერილი ამ თემაზე ლადო ჭანტურია საიუბილეო კრებულში. საარჩევნო დავის განხილვის თავისებურებანი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამიტომ საკონსტიტუციო მაინც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებს პარლამენტი, ანუ აიღებს და უცნობს ყველას. კიდევ ერთი შეკითხვა და ვсё. მეც არ აღიგეთ. აა, და ფიქრობ საკონსტიტუციო სასამართლოს რო კონდეს უფრო მეტი უფლებამოსილება კონკრეტულად არჩევნებთან მიმართების და ასე ვთქვათ, არჩევნების გამხილველი სხვა მოსამართლე რომ იყოს საკონსტიტუციოში. ძალგე მოსამართლეზე ძინამდეგი ვარ არჩევნების განხილვის შესაძლებლობა უნდა გქონდეს როგორც გქონდა კიდეც თავის დროზე და არაერთი განუხილავს და უნდა ჩადიოდეს კიდეც ფაქტობრივ გარემოებებში იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოზე მეტად პოლიტიკურ მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო არ არსებობს ქვეყანაში და არც ხვას უნდა ქონდეს მსგავსი ფუნქცია მან უნდა იტვირთოს თავის თავზე უბრალოდ ძალგე მოსამართლე არჩიდება ნამდვილად პირიქით საკონსტიტუციაში რაც მოსამართლეები არიან სულაც საკმარისია და უზენაესი სამართლოში შეეცვლებდი მოსამართლეებს 28-დან სიამონები დაიყვანით 9-მდე ან კიდე უფრო ცოტამდე და შეცვლიდი კასაციის სისტემას რომლის გამოც გვჭირდება ამდენი მოსამართლე ან ყველაფერი უნდა დასაბუთდეს განჩინებები. სინამდვილეში უზენაესი სასამართლო უნდა ასაბუთებდეს მხოლოდ იმ განჩინებას, რომელთაც იღებს წარმოებაში საქმეს. იმიტომ რომ უნდა დაასაბუთოს რატოა ეს საქმე ედგარ რონი პრაქტიკისთვის მნიშვნელოვანი და არა ისო არა მნიშვნელოვანი ეს მარტივი ამბავია ისედაც მე თერთმეტე მოხში წერია დისკრიმინაცია აკრძალულია მაგრამ გვაქვს კოტა რომელიც პოზიტიური დისკრიმინაცია აჰა ა კოდირების სისტემასთან დაკავშირებით როგორ მოიქცეთ ამას ვერ გეტყვით გიორგი მაგრამ გეტყვით ჩემს აზრს თუ გნებავთ მე თვითონ და მოსი რაცე იმას არ ეწინააღმდეგება სამწუხაროდ ისეა ჩამოყალიბებული რომ პოზიტიურ დისკრიმინაციას ამართლებს მე თვითონ მუხლის საბოლოო ჯამში მაგრამ კოდირების სისტემასთან დაკავშირებით როგორ მემარჯვენე ცენტრის მაქვს ჩემი აზრი და მარგარეტ ეჩერის სიტყვები მომყავს ყოველთვის. ამიტომ პრობლემა არა სამართალში, არამედ სოციალურ ვითარებაშია და სოციალური ვითარების აღმოფხვრას კვოტირება და ნაძალადევის სიტუაცია კიაშველი, არამედ განვითარება ხალხის სწორად აღზრდა და თავისუფლება საბოლოო ჯამში. ну, ასე არ ფიქრობენ დარწმუნებული ვარ ბევრი, ვინც პოზიტიური დისკრიმინაციას ამართლებს. მაგრამ მაინც გამოსავალი ნებისმიერ ვარიანტში განათლებასა და თავისუფლებაშია და არა იძულებით ვიღაცების ჩასმაში. იმიტომ რომ მე მგონი პირველივე დღეს ვნახეთ იძულებით ჩასმული ზოგიერთი პარლამენტარის პოზიცია ძალიან შორსა პოლიტიკისგან და საერთოდ რეალობისგანაც სამწუხაროდ და მაგალითად ერთი ოპოზიციური პარტია წლების განმავლობაში იმიტომ იღებდა 150000 ლარად მე დაფინანსებას რომ ქალებით ქალებით ჩასვა არა მარტო ყოველ მესამე თავის ძროზე არამედ ბოლო 50 ყველა ქალი ყავდა. და პირასე მომიღო სამაგი ლამის ნუ ეს არას ნორმალური რა მე პირადად არ მიმაჩნია ადამიანთა სულადობის გამომდინარე რომ ისინი რომელიმე ხაცას ქესის წარმოადგენელი სულადი სულადი თულადი ადამიანები არიან ამის გამო დაფინანსება მიეცეს ვინმეს აა რა ვიცი არსებობს ბევრი სხვა მექანიზმი, სოციალური მექანიზმი უნდა გავხსენოთ, რომელთაც შეიძლება წარმატებას მიიღწეს. ის რომ გენდერული უთანასწორობა სოფლიოს პრობლემაა ყველგან, ალბათ რამდენიმე სამწუხაროს გარდა ეს ახალი ამბავი არ არის. და ზოგადად უთანასწორობა საერთო პრობლემაა. ახალი ამბავი არ არის ეს. უბრალოდ მე ალბათ მე ამიტომ რა ისემ ჯერა რომ პრობლემას შებრუნებული პრობლემით არ უნდა ებრძოლო. დისკრიმინაციას დისკრიმინაციით არ ებრძვი ამ გონი. ა თული თუ არა კონსტიტუციაში იცვლება არასერიოზულ და არასტაბილურ სახელმწიფოზე მეტყველებს. კი და არა. ა მაგალითად შე რო ვიყოთ 200 წლიანი დამოუკიდებელი ქვეყანა და ამდენიმე ა წლის კონსტიტუციით ეს მეტყოლებს ეს იგი რომ იმას რომ არასერიოზული სახელმწიფო ვართ. თუ კი გვეკითხებოდა 400 წლება ამ კონსტიტუციას შეტანილი. მაგრამ ვინაიდან ვარ 25 წლის, ასე თქვა 30 წლის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ძალიან ბევრი რეფორმით, ტრანსფორმაციით და შვიჯერ თუ ეუჯერ გამოწვევი სახელმწიფო მართლობის ფორმით ეს ამავე ლოგიკურია. მით უმეტეს, როცა გვაქვს ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, სადაც ყველაფერს ამ კონსტიტუციაში. ცენზებს, ვადებს, თარიღებს და ლოგიკურიც არ ამდენჯერ შევწვალეთ. ანუ ერთდროულად კი და არაც. იდან ხომ არ არის ამის შეკითხვა. აა ჩემი ბოლო შეკითხვა. 99-ზე ნაკლებ გახდა რა სინჯავს? აი 38-ე მუხში რო წერია 23-ს მეტი უნდა იყოს უფლებამოსილი ცნობილიო. აი თუ 2-3-ს ჩამოცდა ხვალ, მაშინ რა ვქნათ, ველოდებით მაინც 2024 წელს, იმიტომ რომ კონსტიტუცია პირდაპირ არ უპასუხობს ამაზე, რა უნდა მოხდეს. ხო, სიმალეგითად კონკრეტული მუხლი უნდა გავიხსენო, ნორმა როგორ არის ფორმულირებული, იმიტომ რომ არ მინდა პირდაპირ გაგცეთ ისეთ რაღაცაზე პასუხი, თუ გაქვთ რომ ჩამიკოპიროთ მუხლი რომ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ დისპოზიციას, კარგი იქნება, იმიტომ რომ აი აი ახლავე, ახლავე. ბატონო დიმიტრი, გამარჯობა. მადლობა, მადლობა დიდი ლექციისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო მომენატრა თქვენი ლექციები. აა კიდე მე მაქვს ერთი კითხვა. ანუ რა მაინტერესებს, შედეგი რა იქნება, რომ ეს ერთპარტიული პარლამენტი ამისი, ანუ ცუდი შედეგი გარდა იმისა, რომ ხალხში მაგათ არ იქნება ობიექტურობა და ანუ არასასიამოვნოა უკვე ეს ფაქტი. გარდა ამისა რა იქნება ცუდი შედეგი ამისი? ვერ არ იპროგნოზირებს ამას. ანუ ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებული საკითხების პროგნოზირება არის ძალიან რთული. ყოველთვის დამოკიდებულია ხალხის განწყობაზე. და რაც უფრო ფეთქებაც აშიში იქნება სიტუაცია, მით უფრო ლეგიტიმაცია დადგება ყოველთვის კეთრინიშის ქვეშ, ყოველთვის წამოაძახებენ პარლამენტს ამას და ბევრი გადაწყვეტილების ცალკეული დამოუკიდებელი ლეგიტიმაცია იქნება პრობლემური. მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელებს გულისხმობთ, რომ შეიძლება უფლებების ნაწილში ხალხმა მიუთითოს რომ არალეგიტიმურმა პარლამენტმა მიიღო კანონი. საკონსტიტუციო არ გაითვალისწინებს ამაზე. ასე ძალიან შორსად მოწავოთ ახლა. <laughs> ხო, მოგლენ მოყოთ ერთ ამ უნდა ეწეროს თუ არა რომ ქვეყანა სოციალური სახელმწიფო არა რა თქმა უნდა, უნდა ეწეროს, იმიტომ რომ საქართველო არ არის სოციალური სახელმწიფო. და ეს არის ტყუილი და ეს არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, რომ ზუსტად ამ კვირას ვასწავლეთ ჩემ სტუდენტებს, რომ ნორმა არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტია მცდარი და ეს არის იმის მაგალითი, როგორ შეიძლება იყოს ნორმა მცდარი საერთოდ და ტყუილი. პიდამით ყუილს გადაგებდეს, იმიტომ რომ საქართველოს ვერ იქნება სოციალურ სახელმწიფო, იმიტომ რომ გერმანია ძლივს არის სოციალურ სახელმწიფო და თან გერმანიას უწერია ძალიან სწორად, სამართლებრივად სოციალურ სახელმწიფო. ანუ სოციალურ სახელმწიფო არა, ვერ უწერია მარტო. სამართლებრივიც არ პარალელურიო. და სამართლებრივად და სოციალურად ერთად არ სახელმწიფო. ანუ ეს ნიშნავს იმაზე, რომ შესაძლოა დაპირისპირება არსებობს სამართლებრივ საფრთხეებას, თავისუფლებას და თანასწორობას შორის მე ყოველთვის უწყვეთ თანაზომიერების პრინციპის საფუძველზე შედეგი რა იქნებოდა და არა აპრიორი სოციალური სახელმწიფო არა. რომ ამის განცხადება არის ძალიან ხმამაღალი ნათქვა ნაბიჯი და მithubadas ჩვენაირი ვუ თქვა პოლიტკორექტოა დაბალ ბიუჯეტიანის და უპასუხისმგებლო სახელმწიფოსგან. აა ესე იგი აა ოფიციალურად გამოცხადებიდან არ აღიანეს მეათე დღისა ფილოსოფიო პარლამენტ პილოსომაზე აა სტო პარლამენტის სულ ფლონზე წერტა რომ ეს არის სულ მომიდან ხო და აქ რა პრობლემაა მე მეგონა ამას სხვაზე ამბობდით პარლამენტის სრულუფლებამოსილებას იძენს პარლამენტის წევრთა 2/3 სრულუფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან შეიძინა მე ეს ერთხელ რო სრულუფლებამოსილებას 2/3 ერთჯერადია იმიტომ რომ მოხლის სათაურს დაგვგვიდით წაიგეთ მოხლის სათაური პარლამენტის პირველი სხდომა და უფლებამოსილების შეწყვეტა აი მაგრამ მაგალითად აი თვითფინავი ჩამოვარდა და 150 დეპუტატი არ დაგვეცვალა ხო მაშინ რა შევ 4 წელი ველოდებით რიგდარეში არჩევნა რამდენი დეპუტატი 150 დეპუტატი აი 159 დეპუტატი არ დაგვეცვალა არა ვიღაცა ჩაანაცვლებს ვიღაცას სიებიც რო არ არსებობს სიები თუ არ არსებობს მაშინ 159 დეპუტატი თუ დაიღუპა და ერთი დარჩა მაშინ ჩატარდება შუალედური არჩევნები პროპორციული პროპორციული თუკი მე არ შეიძლება მე უკვე პარლამენტი რეალურად ვიღარ შეძლებს საკუთარ ფუნქციონირებას და ალბათ დადგენილებას მიიღებს რომ ფიზიკურად ვერ ხერხდება თვით დაშლა უნდა გამოაცხადოს და ამოქმედდეს კონსტიტუციური მექანიზმი რომელიც ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული არაა მაგრამ ფაქტობრივად ანუ რეზოლუციას მიიღებს ალბათ საკუთარ თავთან დაკავშირებით დადგენილების სახით ითქვის რომ დაშლილი არაა უფლებამოსილი ორგანო ხო, აქაც ესე იგი შეიძლება რომ საგონაკლისი ამ ეს კრიზისის კონსტიტუციონალიზმია, რომელიც ჯერ არ გვაქვს ასეთი რამ. და ამ შემთხვევაში 2013 იგულისხმება დასაწყისში 2013 არის და ერთ ორკვირაში დადგება კრიზისული კონსტიტუციონალიზმი სავარაუდოდ, იმიტომ რომ უკვე შეიტანეს ხელმოწერები დებუტატთა დიბარაუდი. მერე 90 გახდება, რა პრობლემაა? აშკიში 90 წელი. 90 წელი შეიძლება. 90 წელი პარლამენტი რატომ არ ფუნქციონირებს? არის არა არა კითხომა თქვენი აზრი მაგ არა იყო ძალიან ბევრი მოსაზრება რომ ეს ლეგიტიმაციას შეუმცირებს და იმდენად რომ რა თქმა უნდა ლეგიტიმაცია უფრო პოლიტიკური საკითხია შეუმცირებს სერიოზულად და ამ 2-13 ეს 2-13-ი მოქონდათ ამ პარლამენტის სამართლებრივი ლეგიტიმაციის შესამცირებლად და არანაირად ვინც როგორც არ უნდა წაიკითხოს, აქ საუბარია პირველ ხდომაზე და პირველ ხდომაზე პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობაზე. ანუ პარლამენტი უფლებამოსილია თუ არა შეუდგეს საქმიანობას ახალმოწყობილი პარლამენტი. და კონსტიტუცია ამბობს რომ უნდა შეუდგეს თუკი 2/3 წევრთა 2/3-ის უფლებამოსილება არის ცნობილი. 2/3-ის კი რა 100%-ის უფლებამოსილება ცნობილია პარლამენტმა. შემოჯამებელი ოქმის საფუძველზე. ფაქტიურად აი ამ მომენტიდან ეს ნორმა უკვე კარგავს მნიშვნელობას, ანუ არარელევანტურია, იმიტომ რომ პიროს ხდომას ეხება. გასმით? ანუ ეს დროებითი ნორმა ფაქტობრივად რომელიც ყოველი მოწვევისას, ყოველი ახალ მოწვეულ პარლამენტის შეკრებისას, პირველი შეკრებისას აქტიურდება. ხო. ან თქვენი მოსაზრება ეგრეა, უბრალოდ რომნევით რომ 4 წლიან მოსაზრებაზე არის სწორი ორიენტირებული, რომ ეს 4 წელი უნდა იყოს ჩანჯობა. მოსაზრება ეფუძნება ძალიან მარტივად ნორმის სიტყვასიტყვით განმარტებას, და აქ ტელეოლოგიურ განმარტებას ვერ გამოიყენებ ელემენტარულად, იმიტომ რომ პირდაპირ პირველ მოწვევაზე, არა პირველ შეკრებაზეა საუბარ მთელ მოხში. როგორ უნდა გავრცელო ყველა სხვა მოხზე? დაერთ მადლობა. ძალიან მე მაგათად გამჭირდებოდა ხოლმე. დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გაგვეცა და გაგვეწალა. აა იმედი მაქვს, რომ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა თქვენი ლექციის, ასე ვთქვათ, ჩატარების და მალე შევხვდებით საუდიტორო სიურჩეში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მოგვენაცა თქვენი ლექციები. დიდი მადლობა ბოშბო დასწრებისთვის. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ და შემდეგ შეხვედრამდე და აი შემდეგ უკვე ცოცხალ დრო ვიურთიერთებ და ეს უკვე სხვა სხვა სიყვარულის ისტორია იქნება. აი შეიძლება მან ჩემ პატარა ქალიშვილს მოიყვანო და უკვე აუდიტორიაში გაგაცნოთ, რომ დიდი სურვილი ექნება დარწმუნებული ვარ თავისი ასე ვთქვათ დასაზვერი ობიექტების ხილვის. მაგრამ იმდენი ხანი იმედი არ გაგვირძლდება, რომ გაიზრდება ჩემი კალეშვილი და უკარეკნემა ინტერესი რომ გაიცნოს ხალხი. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აცრები მალე ჩამოგვა და დამშვენებების სახით გეტყვით, რომ ვისა ჯერ არო ჩიპი აცრებსი არანაირ ჩიპი არ აცრებსი და თუ კი თქვენ გჯერათ ეს მე გამიშვით მე გამიკეთებ პირველი მაგაცროს იმიტომ რომ რისკი ჯგუფში არის ერთად და ამიტომ გამატარეთ რა ვისაც გჯერა გამატარეთ და დაბრუნები და აუდიტორიებში აბა კარგად ზანებოდეთ ჯამთელად იყავით რაც თავარია და ნახვით მადლობა და ნახვით კარგად ზანებოდეთ ნახვამდე